За, сонь сайхан юу байцгаа. Сонь сайхан. Бөө шийдвэл байна. <laughs> Яа яа. Ажлын 5 өдөр шийдвэл бодож явлаа. Нэг өдөр ажилласаа чөлөө авч шийдэх бодлоо гэртээ. Яа, өмнө. <laughs> Тэгвэл чамаас ганган ганган сэдв гарах юм байна да, тий. Дэндүү. Очроо юм юм бодоё юу сэдв юм үү? Бодоогүй чи юм бодогддөг юм байна. Би зүр ажиллаа. Йоо, ямар ачаа. Наанс нэг жоохон контр өгөөд гэдэг юм уу? Хөвцөн тосч ирсэн. Гэрэл тавьсаар байгаа. Камера аваад гарна. Сайхан камера аваад гармаар. Чи social room гэдэг юм цамцтай болцсон юм биш үү те? Бид нэг юм хийлгэсэн. Сайхан гарсан. Оо зай зай зэрлэг загварлаг юм биш үү те? Хайрт те. Бөөндөө нэг хийлгэж байгаа бол. Аха. Энд тэнд явж байгаа би бинээ таних дамар юм да. Өнгөрсөн 7 хоног жингол нөгөө карантин 24-өөр дөлгөөнөг харлаа. Аа. Тий. Одоо дөлгөөнөг гэртээ тэр дуусыг гэртээ ирсэн үү? Тэр чинь баг сунгахдах гээд байна шүү дээ. Оо тийм үү. Дахиад 14 хийх юм уу? Тий. Мм, байр цааш нь 90 тий ирээгүй л байгаа л да. Оо тийм үү. Байрлаад байгаа юм уу тэн тий? Тий, тэндээ бүр байрлаад. Тэгэхгүй өдөр болго нөгөө хамралууга юм атгуулад Дээрээс нь тэр чи айгүй эрсдэлтэй байгаад байна. Тэгээд хүн болгоно. Эхний 3 өдөр яг PCR аваад тэгэл бүгд нэг үлдээсэн баг. Зөв зөв зөв. Тэгээ Ибуна тоо хоёлоо хом уу? Тэгээ Ибуна би тэр хоёлоо. Хоол хийж идэл. Аа. За за за за. За төвшөөгөөс эхлэх үү юу гэж бодож байна? Тэгээ 7 хоног жингоо 7 хоног жингоо сэтв бодсон гайхалтай сэтв сөхөх байх гэж бодож байна. Тэгсэн амар амар сэтвүүд байна. Альнаас нь эхэлсэн. За чи ямар сэтв амар байна? Тэгвэл чи энэ удаа чи энэ удаа шууд 3 сэтв хөндөөл тэгэл ярилцъя л да. Сайхан буу хаалт. Шууд байхгүй. Үсгээл. Үсгээл чи. <laughs> Йоо. За гээ үсэг. За гээ үсэг. А гээ хэцүү. Би за за би өөр асууя. Би айгу хүн. За за. Шууд хүн дээр хэлчихвэл димээ. За, нэгдүгээр асуулт нэг ийм асуулт байна. Асуулт ч юу байна вэ? Та хоёрын бодлыг сонсох гад. За одоо ер нь дэлхийн улс болгонд карантин байна. Карантинаар одоо ихэнх юмнууд э, ажиллахгүй бүгдээрээ гэрээсээ явж гин Аа тэгэл энд одоо нэг яригдчихж байгаа юм карантины стресс гэж нэг юм яригдчихэж байна. За тэгээд тоо хоёрын хувьд энэ карантины стрессийг яаж давн туулж гин, стресст чинь үү? Юу ажиглагдаж гин? Аа тэгээ одоо энэ сонсож байгаа хүмүүстэй зориулаад стрессийг давн туулах арга зам ямар нэгэн гоё зөв шийдэл байна уу? За тэр талаараа нэг сайхан халаач юм уу да. <clears throat> За, очроогоос эхэлэх юм уу? Надаас эхэлэх үү? За, чамаас эхэлчих. За. За, наадхи чинь бол одоо яг ажиглаагүй биш. Ажиглж харж байна. Дээрээс нь одоо бас яг манад бас тулгарж байна. Аа, ер нь бол гэр бүлийн харилцаанд энэ стресс одоо ингээл нөө өмнө хоногийн 24 цагт те за тодорхой цагт нь унтаад тодорхой цагт нь ингээ хоёр тишөө бүгд ажил ажил руугаа яваад тэгээд нэг 24 цагийн нэг маш бага хугацаанд ингээ гэр бүлээрээ ингээ байдаг байжээ. Тэгсэн чи одоо ингээд унтаал бослоо гэр бүлээрээ тэгээд гаагаар салхинд гарсан юм байхгүй ингээ гэр бүлэр янгуул нөгөө хүний стрессийн хэмжээ гэр бүлийн харилцааны энэ хэмжээ бүр амар ихсээд тэгээ мангар завтай болохоор улсууд чинь ингээд янз янзын юм сідээд ингээд гэр бүлийн доторх уур амьсгал зөрчил тэмцэл маш их болж ирж байгаа юм байна. Тэгээ энийг бол юун чи юун дээрээс битээр хараад байна вэ гэхээр битээрт ирж байгаа захианууд бас байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор эргээгээд нөгөө өмнө нь ингээ ажиллаа хийгээ явж байхад болоод исэн хосын харилцаа чи өөрөө одоо ингээ гэртээ байнгут нь асуудал үүсээд савл хийвэл муудалцчих гал савл хийвэл жоох юмн дээр би бин рүүгээ хар яр хийчих гээд тэгээд ер нь бол битүүр чи яг үнэхээр одоо тий үнэхээр одоо болж байгаа хос юм уу эсвэл ямар нэгэн тэр нөгөө нэг мөрчлөгн ирсэн юм уу ч гэж яах шиг тий тиймэрхүү юмнууд айгүй хийрээд байгаа тэгээд битүүр бол тэрэн дээр нь юу гэж зөвлөгөө өгж байгаа вэ гэхээр яг үндсэн бол зөвлөгөө өгөхгүй энэ бол нөгөө стресстэй холбоотой юм байгаамаа гэдгийг бол тайлбарлж хэлчихээд а мэрэгжлийн mm -hmm. сэтгэл зүйчдээр энийг одоо ингээд юу яа одоо хандаж зөвлөгөө аваараа гэд. Тэгээд бид хоёр бас энэ дээр бас давхар бас нэг Наранбаатартайгаа нийлээд өсөн контент хийх гээд ярилцаад байж байгаа ер нь бол тэгээ лайваар шууд хийдэг юм уу гэд. А тэгээ яг энэ ингээ энэ процесс өөрө болж байгаа учраас миний бодрол одоо энэ улсын онцгой комисч гэдэг юм уу нэгэнт ковидоос үүдэн гарч байгаа бас нэг энэ проблем учраас энийг нэг шийтсэн энийг нэг зохицуулсан нэг бас нэг арга хэмжээ компанид ажлыг тэгээ Хайшта телевизээр хичээл хүүхдүүдэд орж байгаатай адилхан бас нэг ийм компанид ажлыг дүүрэг дүүрэгт нь ч гэдэг юм уу эсвэл хороо хороонд нь ч гэдэг юм уу эсвэл нэг ямар нэгэн сувгаарч гэдэг юм уу энийг бас хийгээсэ тэгэхгүй бол энэ гэр бүлүүд ч одоо хоорондоо гэр бүлийн хүчээр хийлэлч гэдэг юм уу ийм юмнууд ч одоо бүр утхаа алдлаа гэж хэлмээр байгаа байхгүй тий Тэгээ энэ дээр бол за яг нэг талаараа бол дүлгөөнөөгийн одоо орсон карантин 24 гэдэг шоу нэг талаараа тий за яг хуу бас нэг энэ талыг тий 14 энэ талыг бодож бас ийм контент тий тим юмыг одоо шуудаар ингээ хийж байгаа байх. Гэхдээ тэр нь өөрөө бас хэрэг үрдүн өгж юм тий. Одоо жишээ нь Монголд байгаа очроо хэрвээ гэр бүлэрээ энийг үсэх юм бол яг гэр бүлийн стрессийг тайлж тэр муухай өвчин зовлон гэж гэдэг юм уу тэр стрессийг дархлаагаа үнэхээр сайжруул чадж гин үү чадахгүй байна уу энийг бас нэг үр дүнгийн бас эргээгээд нэг ярилцдаг тий тэгээд тэрний бас мэдээ зориг нь бол бас нэг энэ нэг стрессийг л тайлж гэр бүлийн уур амьсгалыг нэг атайхан болох гэж л энэ шоу контентийг хийгээд байгаа болов уу гэж би бол хувьдаа хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Эннээс илүү би бол хувьдаа бол өшөө илүү үр дүнтэй юм л би хүсээд байгаа юм. Гэтэ би арай их юмч хүсээд байж магадгүй. Ер нь бол энэ тал дээр нэг ингэжэл буу халъя та гэж бодчих. За, карантин 14% би нэг юм нэмэж ичхүү. За. Түрүү очоод яриад сууж исэн. Нэг ийм юм надад ажиглагдаад байгаа. Манайхан За нэг урлаг соёлын гэдэг юм уу, цөөхөн идэх хүн байна, хүн ам цөөх учраас ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд эднэр одоо хөөрхөн амт нөгөө нэг нохоод барьдаг мод гэдэг шиг юм болгонд явдаг. Тийм. Бүхэл муу муухай юм чи одоо яг үүндээ энэ цаг заваад зориулаад хідэн хүн байдгийн тэр чи одоо ардлын зураглаачийн баг студийн төр гэл одоо өчнөл хүмүүс байгаа байлгүй дээ. Цаг заваа зориулаад эн чинь нөгөө нэг хүмүүсийг гэрт нь уудахгүйгээд би нэг дугаарыг нэг бүтэн үзээгүй л дээ энэ тэндээс нь бүүлгээд үрдсэн тэгсэн чинь тэрэн дотор ч маш олон төрлийн мэдээллүүд явж идэм байлээ шүү дээ нэг дугаар цэнгэлтэй юм яваал өвчнөөхөө талаар мэдээлэл өгөөл сэтгэл зүйн талаар мэдээлэл өгөөл эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл өгөөл энэ бол авууштай юм баггүй юм чи улс эх орны одоо юу гэдгийг төр засгийн зүгээс ч гэдэг юм уу а ард нийтэд зориулаад эн чинь тодорхой хэмжээний хөрөнгө гарч байгаа, сэтгэл гарч байгаа, цаг хугацаа гарч байгаа. Ингээд нөгөө нэг юм хийж ийн л та. Аа. Тэ хүн болгонд сонголт байгаа. Тэрийг үүсэх үүсэхгүй сонголт байгаа. Зүгээр яг энийг бас муулж байгаа хүмүүс бас их л харагдаж байна. Яахавтай тэгэл хөөрхөн амтан тэгэл хөөрхөн амтан ч юу аах уу? Энэ урлагийнхан гэдэг хүмүүс чинь би бас хэцүү юм даа гэж харж байсан. Хүний төлөө л явж байгаа шүү дээ гэж чинь. Тий. Өөрснөө гэр орноо үр хөнгөтэй орхиол тэгэл улс их орны даалгавраар ч гэдэг юм уу Тэгэл хүний хөгжөөхгөөл тэгээс биш тэнд чинь дурандаа л нэг хэдүүн цуглчаал маазраал тэмцдэг. Эсвэл бол янз бүр болоод байгаад юм гэж байхгүй. Тэгэр бас нэг жоохон хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй юм шиг байна. А хоёрдугаар гэх юм бол заавал нэг бүх юм улсаа шалтгаалсан байгаад ямаргүй л байна. Надад бол яг үүндээ амьд явах бол хүний өөрийнх нь асуудал баггүй юу та. Аа. Амьдрал дээр амьд үлдэх үү, эрүүл байх уу, өвчин тусах уу, тусахгүй юу, гэртээ байх уу, байхгүй юу гэм зүйтэй. Тэгвэл үхмээр байгаа бол зүгээр тэгэл хараад явуул та гэм зүйтэй. Ер нь бол яг үнэндээ таны асуудал бол таны асуудал, чиний үхэх бол чиний л үхэл واخгүй. Надад бол хамаагүй байхгүй юу? Тийм ч гэсэн үр хөвгт ч хамаатай, эхлэр ч хамаатай, нөхөр ч хамаатай, ээж аав ч хамаатай. Тэгээд үнэхээр араад аж чадах бол тэгэл заавал оншгоноо тэгэл уурлаал 20-од инч гэдэг юм уу ингээд инч гэдэг юм уу тэгэд дах хэрэггүй тэгэл гарч яваал тэгэл тухтай юм хийгээл явах хэрэгтэй шүү дээ юм зү. Бүх юм улсаас шалтгаалаад бүх юм төрөөс хамааралтай юм шиг тэгээд дайлжганд явж явчаад өвчин тусгаараа эмнэлэгт очиж уурлаад байна. Одоо ингээд уус намааг ингэсэнгүү, уус тэгсэнгүү вакцины хийсэнгүү тэгээ вакцины хийгээ гэдэг 3 4 вакцина аваад ирэхээр тэрийг хийлгүй чип боллоо тэрийг хийвэл би баавгаа олно энийг хийвэл би луу болно гэдэг ингээд янз бүрийн юм яриад тийм сте тэгээ үнгүй хийхээр үнгүй хийлээ гин үнтэй хийхээр үнтэй хийлээ гин уус та одоо карантин зарлшлаа мөнгө өгөө гэд мөнгө өгөхөр би авахгүй надаа мөнгө өглөө гин мөнгө өгөхгүй болохоор мөнгөө одоо би яаж амьдрах юм уу пэнүүд нэг явуулаад байна. Яамаар ч юмтэй одоо бас хэцүү л байна. Тэгээ яг амьд нь тулаад одоо юу гэдгийг уус за уус мөнгөгүй олчлоо карантинаар уулна мөнгө өгмөр байна. Тэгээд одоо уустаа бүгдээрээ мөнгө хандуулъя айлуу алтан бүгж нь алтан бүгж өг эмгэн эмгэн өг гэд улсаас нэхэд очих юм бол хаалгаа тайлбар бүгдээрээ бүгдээрээ гацсан штеп би ажил хийж олчоод ах чи юу уусын мөнгө юу солиороо тэр өөр хүний амьдрал надад хамаагүй гэдэг одоо тэг. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо маш сайхан бодцгоо энэ талаар тийм ээ. Би тэгжэл өрөөлмөр байдгийн. Бодцгоо яг ингээд өөрийн амьд Тэгэхээс биш ямар уусын өвчний чинь гаднаас нөгөө нэг хахуул махуул аваад импортлж оруулж ирээл дотор нь тараагаал ингээд агаа биш тийм үстэй өвчин гарч байгаа дээр бол одоо тэр улс төрийнхний хахуул хөхүүл авсан урлагийнхны дуулж үжгэлж инээдтэй юм ярьж байгаа марж байгаа бол ер нь бол хамаагүй санагдаад идэв тийм. За тэгээд э, social room-ийн захирал очроо захирлынхаа санал бодлыг сонсъё доо. Мань нэр нэг юу нэг санал байна. Хоёр хоёлаа захирал байгаад нэг мань бас нэг юмний захирал махрал юм уу? Эсвэл ерөнхий менежер баймар байна. Яамаа. Тэрийг дараа нь яриж байгаа. Чи захирал олчихё бол контентынх нь нэрийг солиё л доо тий. Ирчүүд ийхүү ярьсан биш одоо захирлууд ийхүү ярьсан гэдгийг. Сая оллоо гэж энэ ирчүүд ийхүү ярьсны ерөнхий менежер гэдэг гэвэл яад юм аа. Нэг ахлах менежер гэдэг юм уу? Нэг зүгээр менежер ш нь арай айтайхан. Тэгж нэг танил дараагийн дугаараа тэгж ямар юм байдаг шүү. За тэг яа тэг. Positive Mongolia-гийн захирал төвшөө social room-ийн захирал очроо. Гэ наач нэг л болохгүй. Хоёр захирал явуулчихсан менежер ихэр хаашаа тэгээд захирал ихэр бас болохгүй яамаар. За яг хөө Австрал нэрээр гэж. Чи Австралтай нэг Монголд нэг холбоо байгуулаад тэрний захирал махирал болооч. Үгүй мань одоо тэгээд өвчгнөд ах гав алхалт. Австрийн эрчүүдийн холбоо гэдэг. Аа. Оо лай лай бүгд цуглуулаад ууж идээ зүгээр. За. Гурван юмд уруу татаад аявал. За за окей. За очроо ярий да. Очроог сонсъё. Стрессийн талаар илүү, карди 14 талаар илүү. Хоёул ингээл ярина шүү дээ. Хоёул ингээл юм байна шүү. Манай сэдв ихтэй нөгөө юм багтахгүй нэг шиг ойлгоорой. Карантин за карантин 14-ийн талаар гэвэл манайх нь одоо тэнд байгаа. Ажиллаж байгаа. За яг хөө тэгээ сайлууш муулуулаад комментийн би тэгэл уншчихлаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол эхний хэдэн өдрөл жоохон муу юмнэр явж исэн сүүл рүү бол айгүй гой болцоосон. Аа одоо нөгөө тэнд байгаа багууд чинь бүгдээрээ нэг нэгээрээ даалгавар өгөөд тэгээд хамгийн их лайк, шеэр авсууд нь iPhone 12-ийн эзэн бол ตก тийм ээ. Тэр болгоно яг ингээд дандаа гэр бүлээрээ хийдэг ийм одоо челленж маягийн баггүй тэр надад их таалагддаг. Тэр зөвхөн iPhone доч биш тийм ээ. Яг ээж бол ээж, эмээ бол эмээ, хүүхдүүд бол хүүхдүүдтэйгээ нийлж ягаад тухайн тэр чиний өдрийн баг хэдэн өдөр iPhone өгч үү? Баг өдөр болгон шахуул өгч шиг болсон шүү дээ, тийм. Тэг яг гоо муулах нэг нь яг гоо муулж л байгаа юм. Тэгээд угаасаа манайханд чи юм таалагдчихж байх юм биш. Тэгээд бас муулахтаа бас нөгөө өөрхий урлагийн идрэг бол муулж байгаа байхгүй юу? Уг нь бол тэд нар чинь ажиллаа хийж явж байгаа хүмүүс тийм ээ. А тэд нар энэ шоуг тэд нар энд оролцохгүй бол өөр хин оролцох юм. Бид нар зүгээр ингээд зарим нь бол маш их хэмжээний мөнгө авлаар гин зарим нь болохоор инглээ барьлаар гин тийм байхгүй зүгээр л тэр хүмүүс чинь өөрийнхөө тэр урлагийн хүн гэдэг тийм ээ соён гэгэрүүлэх гэдэг юм аа өөрөө очиж хийж ажиллаад хийж байгаа хүмүүс баггүй юу тийм За яг хөө тийм байгаа карантин 14. Надад бол нэг муу юм бол байхгүй. За хідэн сая төгрөөр бүтсэн. Тийм урдлын үнийн нэг 10 гэрийн талаас нь нэг хилээч өгшөө. Чэг 10 удаагаа хөлөөлөл өшт өгшөө. Тийм байхгүй. Гэхдээ яг хөө хэцүү байлгүй яг гэдэг чи тээ ихнэр байхгүй би ч одоо эхнэргүй баарыг сар гарan байчлаа шүү дээ. Аа. Хизүүгийн хувьд бол хизүү хизүү. Тэгээд одоо хизүүгээд яах вэ? Угаасаа би өөрөө сонгоо суудсан юм чи одоо гоншгонод яах вэ? Аа. Тэгэл ямар ч юмсэн ойлгол одоо ингээл хүүгээ хараад бид хоёр чинь тэгэл арга ивэ олоод амьдраад байна. Аа. За нэгдүгээр та хоёрдугаар гэх юм бол нөө юуны талаар хэлээ. А энэ карантин 20-ны стресс тийм ээ. Тийм. А 20-ны стрессэнд бол орхоо ер нь баары байж шиг байна дөө. Эхэндээ нэг жоохон ороод тэгэл э, хэцүү байгаад дэтгсэн. Одоо бол нэг стресстэй стресстэй болоод нэ байгаа орчиндөө тасаад ах шиг биш тээ. Тэ. Тэгээ ямар ч байсан өглөө болсон. Өглөө 8 8 хагас гэж босоод гүүгээ хичээлд нь оруулна. Хичээлийн тэгэл хаяа очиж үзэн хаяа очиж юу яана. Тэгэл гэрийн даалгавар нь хоол хоёр удаа хийн гэсээр л өдөр дуусчих юм байна шүү дээ. Э? Яг л одоо гэрт орж 90 болоод бишээ гэрт орж юм болоод гэрээс гарч 90 болоод тийм тэгэл өдөр миний хувьд бол өдөр бол амар л хурдан ерөөд бол өнгөрч штэ тэгэл хоол хийх юм хоол дээр ай тавга угаах юм ай тавга гарчаад за нэг 30 30 минут нэг уц уцаа оролдоод буна зургтаа үзээ тэгээ хичээлээ ингээ явсаар байтал орой хоол болох юм тэгэл унд цаг болох юм Одоо нэг ч амар стресстэй ч юм байхгүй болчлаа төө. Одоо анх стресс жахтаа ер нь яаж таван туулж ий гэдэг талаар нэг уул нь би нэг гоё зөвлөгөө өгөөч гэсэн юм. Одоо стресс байна уу гэдэг. Захирал бас тэрийг яриаггүй шүү дээ. Өөрийнхөө одоо яаж стресс чинь таван туулах ямар арга зам байна. За баярлалаа. Бид хэд чинь бол яг ерөнхийдөө бол 2 жил 20-нд байгаа шүү дээ яг Америкт эхний жил корона гарахад бол битүү юунд байсан шүү дээ 20-нд байсан тийм бид ингээл хоригдол байсан хоригдол байсан Америкт яг энэ шиг ингээл хоригддаг байсан тэгээ Монголд ирсэн Монголд ирээл онгосноос буугаал хоригдсан тийм ингээл бүх юм ингээл хорионд ингээл явагдаад байгаа байхгүй юу одоо нэг заа нэг 9 сараас нэг 10 сар хүртэл хоригдсан мө тэрнээс хойш бол битүү хорионд байсаар гал гарч ирлээ ш гарч ирж жоохон одоорт байж байна л гэхдээ яг зүгээр хамгийн анх тэр Америкт хоригдчихэд бие тамираар хичээлдэг байсан юм аа А дараа Монголд ирээд э, сар гаруй карантин торойнд байхад ерөнхийдөө ном их унссан. Ерөөсө болж л өгвөл ном уншаал. Нэг буудалд байсан болохоор тэр чинь хоолн цаанаасаа хийх юм байхгүй шүү дээ. Өрөө ороо цэвэрлэдэг чинь хийх юм байхгүй учраас өдөржингөөл ерөнхийдөө ном уншдаг байсан. Тий, тэгэл э, тиймэрхүү л юм байна да. Тэрнээс жишээл нэг хөдөлгөөнд асгал ном хоёр л байсан юм байна да. Тий. За баярлалаа. Төвшөө захирлын үед. <laughs> За би бол э, а ном уншихыг бол бас санал болгож байна. Тэ. А тэгээд аль болох гоё цагийн яг э, гоё хуваарлаа менежлээд үр бүтээлтэй юм хийх юм бол яг өөрийнхөө хувьд ч лээ тэ. За энэ номоо за нэг 2 хоногтой дуусгах чинь ч гэдэг юм уу. За Оскарт энэ жил өрсөлдөж байгаа кинонуудаа үзсэн ч гэдэг юм уу тий. За гэрийнхэн одоо тэр тэр юмнуудыг янзлан ч гэдэг юм уу. Ингээд ингээд төлөвсөн юмнуудаа ингээд хийгээд хийгээд ингээд явах юм бол эн чи тэр стрессээс ингээд бас аваад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр завгүй байл, завгүй байл гэчил ямар нэгэн аргаар завгүй бай гэчил зөвлөмөр. Тхиим бол чи стресстгүй гэчил хэлмээр байна да. За за би нэг энэ жилийн Оскар гэж уучлаар л шүү дээ. Энэ жилийн Оскар тийм орой болцоод байна. Дөрөв жилийн Оскар чинь бид бүгдээр хамт хат болчихсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энэ жил угийн Оскар чи 2 сард болд нь шүү дээ. Тэгээ нэг корона гэд ингээ хойшлцоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо тэгээд одоо нөгөө хугацаа нь өнгөрцөн яа харахгүй зохиохоос өөр арга байхгүй. Тэгэл одоо одоо эн чинь болох гээд шүү дээ Одоо 26-нд шүү дээ. Манай шууд. Тий, тэгээ хамгийн гол юм нь энэ жил нөгөө маш их рекордууд байгаа. Зүгээр довчхон мэдээлэл хүрэхэд тий а маш их одоо анх удаага Оскарт нэвсэж байгаа улсууд их байна. За дараагийнх нь дахиад Азууд, Аз хүн дахиад шилдэг авах боломж байна. Тий. Тий. Тэгэхээр энэ бүгдийг л хараад ажиглаад суугаад байна. Миний мэрэгчлэлтэй холбоотой учраас тэгэл их сонирхол хараад байна л да. За төвшөө. Юу вэ? нэг э, ийм юм байт юм байна. Австри улсын хувьд эмэгтэй хүмүүс яг энэ хөл хорионы үеэр илүү их стресс чинь гинэ. Аа. А тэр нь яаж ийн гэсэн чинь home schooling, home office, home cooking гэдэг бүх юм гэртээ бүх юм эмхтэй үний толгойдор буугаад а бусдаар бол эдгээр чи ажиллаа хийгээ чөлөө цагаа өнгөрүүлээд бүх юм хуваартай байд юм шиг байгаа. Тэгээд тийм болохоор одоо бүх юм нь гэртээ үлдсэн. Тэгээ нөгөө нөхөр нь хоум офис хийхээр л одоо нөгөө эхнэр нь хоолыг хийж идэг өөрөө давхар ажиллаа хийн хүүхдийнхээ онлайн хичээлийг хийж гэж хэлж юм уу. Тэгж их стресстэй дах шиг байна. Аа. А тэгээд миний харж байгаа нэг юм болохоор энэ яг эмэгтэй хүн илүү их стрессж байгаа нь бол би үнэн байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүсийг бодох юм бол одоо юу гэх юм нөгөө одоо байрлалынхаа ямар гэх юм уу үр хөвгтдээ арай илүү анхаарал хандуулж өдөр тутмын юмд бидрээс илүү оролцдог ч юм уу бид ч нэг гарч аваад орой ирдэг ч юм уу те нэг ажилтай тиймэрхүү маягтай байдаг болохоор бас нэг илүү жоохон тийм байж магадгүй. Аа Аа тэгээд энийг нөгөө нэг стрессийг давж харахны гоё арга би энэ хүмүүс яг хоббигоо олох хэрэгтэй юм шиг байна. Хоббигоо сайн хөгжүүлэх боломж юм шиг байна. Ин одоо гэртээ байх хугацаа. Одоо их харагдаж байна л да одоо энд нөө Австрид Монгол оюутнуудын нэг э, Facebook пэйж ууз байдаг. Аа. Тэрэн дээр ингээд 20 гэснээс хойш одоо нөгөө нэг гар э, урдлын хүмүүс гэдэг юм уу юу гэдгийг тийм авиастай залуучууд бас тийм эхэлж эхэлж байна. Вау. Одоо зураг зурдаг залуу гэхэд одоо морьт э, баатар маатар ч юм уу нэг үндэсний хэм маягтай зургуудыг том томоор зурж худалдаалах жишээний. Аа нэг ахгүй таньдаг ахуас юм жижигхэн модон авдар мавдар хийж зарж гин. Тэ Аа тэгээд одоо нөө нэг хобби моббиний энэ тийм нөө групп мөрөг дээр хүмүүс чи хобби улам л гоё болоод баг шиг надад харагдаад байна. Улам чадваржаал уу? Тий. Тэр чинь нөгөө нэг ажилтай хүн чинь нөгөө ажлынхаа завсраар бүр дурлаж нэг ганц хоёр цаг хийдэг байсан бол одоо завтай байгаа учраас нөгөө хоббиндоо ингэж илүү их цаг зарцуулж гар урдлынхаа ямиг хийх илүү их боломж олцоотой нөхцөл байдал нь бүрдээд ч юм уу тий. Аа нөгөө өөр юм зарцаахгүй тийм байдал үүсчих шиг байна. А тэгээ энэний хажуугаар би эхнэрээсээ их саарч юм л да. Манай эхнэр нөгөө нэг летеринг хийдэг байхгүй юу? Одоо летеринг гэдэг чинь уран бичлэг гэж орчуулад байгаа юм л да. Ийм гоё бичдэг. Тий. За тэгээд тэргээрээ биччихээн. Одоо тэ нэ фотолкон дээр наадаг юм хуулганууд энэ төр хийж наагаад байна. Тэрийг одоо бүр ийм одоо iPad-н дээр бичиж миччихээн. Тэр бичиж байгаа мичж байгаа нь бүр л гоё болоод байна. А одоо тэгээд энэ чинь сүүл рүүгээ монголчуудад зориулсан тийм летерингийн онлайн сургалт хийнэ гэж байна. Вау. Манай энэ бүр дийлхэ дийлхэ болсон шүү дээ. Аа. Нэг араа ороод ирэхээр нэг юм хийх болсон байж тийм. Аа. Тэгээ одоо энэ хизээ гэлээ нэг онлайн тийм сургалт хийнэ гэж байна. Тэр хүмүүс одоо энэ карантинд байгаа хүмүүс зориулаад Вау, ямар гоё юм бэ. Энэ их гоё. Чи учгад чи учгад гой нэг хилээд нэг ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн гэдэг гой бичүүлээч. А тэгье. Оо тэгээд цаа чи тэгж ярьж гин. Ингээд энд би нэг жижиг өрөөнд нөө хүүгийн маань нөө юу байдгийг нөө энэ дээр юм ор хийсэн байсан төвшөө харсан шүү дээ. Харсан тий. Тэрний доотлын тэр номисон байсан эсгий чи хаалт нэгэд хаагаа. За тэнд нэг өрөөтэй болгож гисэн. Тусдаа. Оо за за. Тэгээд тэнд нөгөө чинь эн чинь бас өөрөө нөгөө баахан юмтай аахгүй одоо тэр харантаа маа муу төм юм байгаа тэр харантаа баал маал тэгээд нөгөө нэг юм хилчдэг машин жашин гэдэг өө тэдрийг бүгдийг байрлуулаад за одоо бүр гоё өрөөтэй болсон тэндээ ороод чаагаал тэгэл дуусаа. Яа. Аднаас нь нөгөө ямар ч товтлогоо өрөөд яаж чадхаа орж чадхаа байсан. <laughs> Хаалга хийгээд нөгөө дотроос нь төвчдөг болгоцсон. Ааха. А тэгээд оо минь нөө чухал юм ярих гэж байгаа мартчих. Тэгээд би эхнээс асуусан чи энэ нөгөө өөрөө амар их стрессийн тайлбар гинэ. Аа. Одоо ингээл гэртээ ингээл өдөрч хоол, хүүхэд мөхөд гээд ингэж байж байгаа. Манай ч нөө баг чи жоохон байгаа болохоор ажиллахгүй байгаа. Декреттэй байгаа. Тэгээд тэгэхээр нөгөө өрөөндөө ороод юма хийгээд нэг цаг болтоход ч юм уу ингээд амар гоё болчихдог гинэ. Аа. Бүх ингээл нөгөө ямар юм юм түүртэй ч гэдэг юм уу тэр юм уу мөн бүгдээрээ байхгүй болчтой гэдэг тэгж ярьж байсан. Тэгэхээр би бас бодсон мах хүн ингээд гоё хоббигоо илүү гоё хөгжүүлэх юм бол нөгөө нэг одоо тэр бухимдлыг ч юм уу ямар нэгэн хэмжээгээр дарж болох юм байна. Би бол одоо их стресстэй үедээ гүүгээд юм уу хөлсөө гаргаад тасгал хийхээр над усыг айтхан болоод ах шиг санагдаад байхгүй ингээд би сулгаад нэг сайхан тойшраад би тавираад гэж ярьдаг шүү дээ нэг тийм. Тэр хөлсөөр бас их стресс гардаг гэж тэр нөө юм мэддэг хүмүүс бол бас яриа л хэд юм бэлээ шүү. Тэгээ хөлсөө их сайн гаргуул стресс гардаг гэдэг тийм. Тэгэхээр одоо дасгал хөдөлгөөн хийвэл бас стресс тайлагдах юм шиг байна. Тэгээ миний хувьд бол нэг харсан юм тийм л байна. Тэгэхээр бас нөгөө яг энэ завшааныг ашиглаад одоо сайхан хоббигоо хөгжүүлчихээ бол бас их гоё боломж олж ирж байгаа болоо даа гэж хараад байгаа юм би. Аа. Хүмүүс нөгөө өөрийнхөө хоббигоо хөгжүүлэх. За тэгээд нэг тиймэрхүү эхний сэдв нэг иймэрхүү байна. Нээрэл төвшөөгийн хилдгээр одоо гэр бүл дотор бол хамгийн их стресстж байгаа нь бол нэгдүгээр эмгтээчүүд эхнэрүүд байгаа юм биш шүү те. Тий, ер нь ээжүүд бол байгаа шүү. Тэгж л хараад байдгийн. Тий. Тэгэхээр юм ээжтэй хамаатай нөгөө хүүхдүүд уйлсан ч ээждэр ирдэг үстэй. Тий. Тэгэхээр харин одоо би юм гэж уриалж хэлмээр байгаа вэ гэхээр энийг сонсож байгаа ирчүүд байх юм бол одоо энэ 14 хоногт хамгийн их стрессж байгаа эмгтээчүүдтэй өдөрт 1-2 цагийг зоолттой тэр эмгтээд стрессээ тайлах цаг болгож зарцуулж гаргаж өгөө. Тэхийн болвол тэ та нарын одоо гэр бүлийн харилцаа илүү гоё болноо гэж л зөвлөе тэ. Бүтээрээс ахиух зөвлөгөө асуугаад идэв байхгүй. Тэгэхээр сая яг төвшөөгийн ярьсан юмн дээрээс олчж байгаа байхгүй. Тэхийн бол гоё болох юм байна. Яа харахгүй эдгээр нь өөрсдөө стресстэй байгаа учраас Тэдэртээ нэгээс хоёр цагийг гаргаад өгч л доо. За одоо окей би бүгдийг хийжээ. Чи өөрөө яг дуртай юм аа хий. Сая төвшөө яг өөрөө нүдэрэ харсан ба штэ. Эхнэр нь нэг цаг тийшээгээ ороод ингээл гараад ирэхэд гоё болчоод гараад ирдэг гэж. Тэ? Чи 2 цаг нэг дуртай юм хийчихээ тэр. Тэ. Гэдэг юм гэсэн. 2 цаг харсан нөгөө чи уцаа уцсан ч юм. Үгүй тэгээ тэр чи дуртай юм аа. Үгүй дуртай юм аа л хийж штэ. Тэ? Тэгээд тэрнээсээ тайлхардаг бол нэрээ бас л тайлхах л баг тийм юм юм янз бүр юм үзээд тий олон стресстэй л толгой нэтрхийх мэдээлэл дүүлвэл тэгэл өгөө өгшөө одоо ийм байж болох байхгүй одоо шинэ хоол хийх дуртай хүн болвол 2 цаг утсан дээр хоолны групп үүсч байд хоолны жор сураад хоол хийж байгаа бичлэг энэ төр үзээд байх бас боломжтой юм байлээ тий би тэр хоббины тал дээр Америкт байхад их э, дэмждэг байсан байхгүй юу? Хобби бол инээд. Тэгээ Монголд ингээд ирэхээр уус олж чадахгүй мөлий. Яагаад байхгүй? Мөнгө байхгүй. Ааха. Бүх юм ингээд мөнгөтэй холбоотой байгаа зү, тэ. Өнөөдөр идэх маха, идэх талхныхаа мөнгийг яа гэж хийж дахиад би хоббиндээ зарцуулах цаг мөнгө хоёр байхгүй болчихдог. Тэ? Ааха. Өмнө Америкт бол мөнгө олох ингээд айгүй амарх хэлбэр байгаад идэг. Хм. Та юм ингээд хоббигоо хөгжүүлээд идэх, тэ нэг мавлаа өгвөл ингээд араас нь нэмэл нэмэл ингэдэг. Монголд бол хэцүү мөлий. Сарын 6-аар 600-аас 800 мянган төгрөгийн цалинтай хүн ахаад хоббиндөө зарцуулаад юм аавна гэдэг бол чанга амар хэцүү. Бас болох л юм тий. Тий. Зүр баг ингээ хоббиндөө зарцуулж их хугацаагаа би тэнд ажил хийгээ явж ивэл миний амьдрал дээр хэрэгтэй болчихдог. Тийм байна тий. Аа. Гэхдээ заавал юм ажил нэхэр яг хямдхан 20 мянган төгрөний архиар л тайлсан. А shit битээ тийм муухай юм яриа. Тэр чи яг уриалж байгаа юм шиг болох гэдэг шүү. Үгүй харин амар дип байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ энийг яг яах вэ бүгдээрээ? Энийг одоо яг яаж өөрчлөх вэ гэхээр ингээд гаргалгаа байхгүй. Тэ мэ? Яг яах ёстойг нь үрдлэн. Сүүл тэр нэг анархуу нэг стори хийсэн байсан. Тэр бас надад их таалагдсан байхгүй. Тэр өнснөө уншаагүй манай эмэгтэйчүүд ерөөсөө тийм юу алга дуртай юм алга тийм ээ манай хүүхнүүд аа хобби гэж алга тийм уулцгаараа нэг хов ярддаг уулцгаараа нэг вайн уудаг тэг юу ч хийж байгаа юм бүтээж байгаа мэрс ажиллаа л хийдэг а тэгэд ирчүүд чинь тэнд очиж хөлбөмбө тоглож чинь заал авч чинь бүр болий та нар үзээд байгаа писэг чинь ут тоглож чинь тийм стрессээ гаргаад шүү дээ писэг тоглоод тийм заал авч стрессээ гаргаад шүү дээ ирчүүд чинь тийм тэгвэл эмэгтэйчүүд яадаг вэ гэхээр нөгөө дуртай юм ерөөсөө бай. Тэгэл гэртэл байж идэг тэгэл уурлаад стресстэй л ингээд тэг би яг наатан дээр чи яг анархуу дээр би бүр тэр сториг нь харчаад ёстой л үний юм байна да гэж бодчихсон. А тэгэхэд аа өөртөө жинхэнэ уулын гард гэсэн ч юу те заал авд гэсэн ч юу яаж хийж байгаа л стрессээ нэг юмэр тайлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр нэг вайн уугаал ирчүүд нь ч тэр 20 мянган төгрөний архи уугаал тэгэл нэг тэгж стрессээ тайлах гинэ. Би бол тэр алкохолоор стресс тайлах дээр бол 100% нөгөө талд байдаг. Эсрэг байдаг хүн. Алкохолоор стрессээ тайлах сонголт бол хамгийн муу сонголтоо гэдгийг бол эмгтээч вэ, эрэгтэйч вэ хэлмээр санагддгийг нэгдүгээр А хоёрдугаар хөөх юм тэр эмгтээчүүд чинь нэг ар гэрээ ажиллаас нэг муу юм хохгороод хүүхдүүдээ хүүхдүүдэд харах юмнаас нэг муу юм хохгороод ингэхээр нэг байгалийн цаанаасаа өгөгдөл нэг найзуудтайгаа уулзаж ярилцаж тий нэг тэгж нэг стрессээ тайлах нэг хамгийн ихний ID ингэж орж ирдэг юм болоо тархинд нэг гэр бүлийнхаа үнд одоо тий ингэж одоо харин тэр анархууд хоёрыг хэлснээр тий яг ингээд охгорол яг одоо нэг стрессээ тайлхий гэд яг ингэхдээ яг нэг гоё хоббигоо олцсон гоё спортер хичээлэгч юм уу эсвэл PC тоглолтогч гинүү тий ингээд ингээд нэг өөр юм хийдэг Тэ? Тийм болооч э гэдэг имийг л урайлаад байгаа юм биш үү тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас энд бас ирчүүдийн нөлөө их шүү залуучуудаа та нар тэр улсуудад өдөртөө нэгээс хоёр цагийг гаргаж өгөөрөө. Бид нар бол яах вдэ ингээл нэг яаж хийж байгаа л хүүхдүүд за за одоо энэ хүүхдүүд чинь чам дээр очих гээд байгаа чи чи хаар за чи хоолоо хий чи тэг гэл ингээл хамаг ажлыг тэр хүн дээр нуруунд дээр нь овоолоод байдаг. Тэгэл өөртөө ингээл бид нар болоод ёстой хоббигоо олчиж бид нар хөлбөмбөг тоглож чинь бид нар тэгж чинь гэдээ бас яриадах нь бас шудраг биш юм шиг надад харагдсан шүү тий. Яг зөв нэг юм стресс гэхээр хийж байгаа ажилдаа хитрхи одоо зөв байгаа орчиндөө юм уу эсвэл хитрхи удажчаар хүн стресс гэдэг юм уу? Гэхдээ стресс хаанаас үүсээд тий харин тий яагаад үүсээд байна уу гэхээр нөгөө нэг нэгэн хэвийн байдал гэдэг байгаа байхгүй нэгэн хэвийн байдлаар ингээд жоохон хугацаа аваад ирэхээр л хүн стресстэй юм байлээ. Нэгэн хэвийн байдлаар юу ч хийж болно. Нэгэн хэвийн ажилч байж болно. Нэгэн хэвийн одоо амьдралыг хэмнэлч байж болно. Тэр л өөрөө хүн хүлээсээр стресстэй ч болох юм байна шүү дээ. Тийм. Нэгэн хэв. Тэгэхээр ээж аваасаа стресстэй ч болох нь байна. Эхнэрээсээ стресс, бүр хүүхдээсээ стресстэй. Тийм. За энэ бол хамгийн ихний одоо стресс нэг том шалтгаан нэгэн хэвийн байдал. А хоёр дахь юм нь ихээр ямар нэгэн гинтийн проблемууд гарч ирэх тооцоолоогүй проблемууд гарч ирэх тэн дээр амар их стресстэй юм билий тий тэгэхээр энэ бүгдийг одоо за энэ яг аль төрлийнх нь стресс надад аль төрлөөр нь стресс өгч байна за тэгэл <clears throat> үл ойлголцох ч гэдэг юм уу те гэд гинтийн тооцоолоогүй юмнууд гинт орж ир тэр хүнд стресс өгдөг юм бэл за тэгээд юма ботсон юма хийж чадахгүй бах төлөвсөн юм яг ингээ юугаар болохгүй байх ч гэдэг юм уу те За тэгээд нэгэн хэвийн утгартаа ч юм уу нэгэн хэвийн амьдралаар амьдрах ч юм уу. Тий. Тэгэхээр л одоо яг яг аль стресс нь над намайг стресстүүлээд байна. Аль нь яагаад байна гэдэг юм. А тэгвэл би боддгийма нийгмийн хар бараа мэдээг өөрөө Facebook ухаж авчаад стресс живэл энэ болвол одоо хохин ёстой төвшөөгийн хэлээр хохин гэж хэлдэг тий хохин гэж хэлмээр санагддаг байхгүй ёо фейсбુક орохоор л нөл стресс тэгвэл наатахан уншаад болчихчтэй тэгвэл өөрийнхөө фейсбукийг гой гой мэдээлэл тавьдаг улсуудаар л хүрээлүүлэлтэй тэр боломж нь байгаа штэ тий сонголт нь яг уул нь байгаад байгаа байгаа байхгүй тий энэ хүчээр бүх хүнийг алив энийг үзэх гээд нөгөө төр засаг нөгөө ахуул өгвөл авсан хүмүүс чинь тэгээгүй зүтэй. Гэр орнд нь очоод л нүд аман дээр нь барьчаад л. Тий. За тэр яг ба. За тийм л байна да гэт. Тий. За тэгээд нэг энэ за очоо ярээр дүүс үл. Баахан зөв хүмүүс э, доор комент хийрэл гэж яахгүй юм. Тий. Яаж стрессээр байна тий. Карантин стресс, хорионы стрессийг та яаж одоо даван туулж байна? Яаж яаж юм тийм ээ бусдтаа бас хэлмээр байна те ингэвэл хойшоо мойшоо сая би нэг эмэгтэй хүний талаар нь хоёр юм толгойд орж ирлээ за за одоо хоёроос асууя манай гурав бас яг эрэгтэй болохоор сайн мэдэхгүй байж магадгүй эмэгтэй ч толгойн өвч ш <laughs> одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүс одоо гэрте карантинд байна шүү дээ за тэгэхээр ингээл яг жоохон цаг зав нэг цаг гардаг ч юм уу тэр цагт ингээ нүрэ бодвол гоё стресс мэтрэс нь тайлагдахгүй лу. Ингээл яг гоё сууж байгаа л ингээл нүүр мүр амар гоё будаал гоё хувц хувцаа зүгээр ингээл нэг цаг өмсөж яа би ер нь хувцаж өмсгөж л авдаг өстэй. Аа. Гэхдээ ч хамаагүй зүгээр ингээл гэхдээ нэг өөрөө ингээд нэг гадаа ингээд бодож явж чаддгүй тийм хүн дэж болно шүү дээ. Тэгмээр санагдаад идэм өсөөсөө нөө манайх ч нөө хүнээс хамааралтай байдаг шүү дээ. Хүн юу гэх бол гэдэг ч юм уу. Тэр шиг ингээд гэртээ болвол ер нь юу ч бикинитэй ч явсан яа гэх юм тийм биз дээ. Тэр мөрийгээ ингээд нэрэ тэгвэл тэрнээс таашаал авах болов хоёр юу гэж бодож байна. Авах нүрээ бодож үзээгүй болохоор их байна. Үгүй эмэгтэй хүмүүс тоор бодлол хийлгэж явахгүй да би ингээд бодож олсон шүү дээ сая энийг. Ингүүл нэрээ бас авах болов яах вэ гэдэг. Хоёр юу гэж бодож байна. Тодорхой хэмжээнд тодорхой хэмжээнд авах бах. А гэхдээ яах гэж нүрээ болж байгаа, яах гэж гоё хувцас өмсөж байгаа гэдэг чинь гадагшаа гарах зорилготой байсан байгаа байхгүй юу? Тийм л байх л. Гадагшаа гарах юм бол тийм ээ. Гадаа гарах юм бол боо нийгэмд орох хүмүүс хараад бас гоё тий. Үгүй ямар гоё хүн бэ хүн бэ шийдэх юм гэх юм болов. Тэгэхгүй бол амар гой нүрээ буцаад хувц өмсөнгүүтлээ буцаага тайлаад будгийг арилгахаар чи бүр стресс чих юм шүү. Гэхдээ бүр дургуур чи болоо гар дургуур гэдэг. Тэгвэл төвшөө Тэр нөгөө хүү эмгтээчүүдийн нүрээ будах гой хувц өмсөх чи яг үндэ тэ өрөөлд харагдуулж өрөөлд тэр хийсэн одоо юмныхаа үр дүнгийг мэдрэх гэж тэр бүгдийг хийдэж штэ эмгтээчүүд чи ер нь бол хийдэг э? тий ер нь бол тийм штэ тэрнээс биш за яг үндэ өөрөө өөртөө зориулж нүрэг амаа боддгоо штэ хүүхтнүүд чинь Тэ өөрөө өөртөө зориулж гойдгүй шүү дээ. Хоёр ингэж бодсон юм байна. Ийм хүмүүс ирэх даа. Гүг тэгэхээр би харин би ингэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг нь тэгж одоо стрессээ тайлдаг нүур амаа гой будаж гой хувцаа өмсөж стрессээ тайлдаг хүн байх юм бол хажууд нь байгаа эрэгтэй тэр нүрэ будах тэр гой хувцаа өмсөх тэр боломжийг гаргаж өгөө За өнөөдөр оройны хоолн дээр миний хайждаг гоё шүүч гэдэг юм уу те? Гоё ширээний ард бүгдээрээ гоё суун шүүч гэдэг юм уу? Инхий бол тэр хүүхэн чинь бүр вау надад нэг нүрэ будаад гоё хувцас өмсөх шанс гарч ирлээ гэж тэр чинь будаад тий зориг байгаахгүй яг тэгэхээр тэрий чинь хийгээд тэр хүн чинь ширээний ард суугаа үр дүнгээ мэдрэх гэдэг шүү дээ. А өмнө нь бол гоё хувцас өмсөө нүрэ будаад гадуур явж гоё улсуудад харагдаж хүмүүсийг эргэж харуулж үр дүнгийг мэдэрдэг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг тийм байдлаар стрессээ таны ихнэр ч юм уу тайлдаг болоод тэр боломжийг гаргаа. Ирчүүдээ тэг хөлдүүд хүмүүс царайлаад суугаад байваа. Гой ингээд нэг таад наад эмгтээдээ стрессийн тайлах ямар нэгэн болцоог нь гаргаж өгөө. Тэхийн болвол наад гэр бүлийн наад жоохон юм дээр мууталцаал хэр яр хийгээд байгаа наа хүүхнүүд чинь гой тайвширнаа. Би бол дөлгөөнүүд дээр бол дандаа тэр аргыг хэрэгэлдэг шүү дээ Наттай жоохон хиг йог л хийгээд ивэл би аль болох стрессийн тайлах төлгөөнөөгөө чи яг яавал юунд дуртай яавал юуг мэдэн штэ. Э, тэр болцоог нь гаргаал өгдөг. Тэгэл тэрний араас сайхан болчдөг байхгүй юу? За маань буруу юм ярьчихлаа. Гүү буруу да биш биш. Наа чи зөв шүү тий. Тэгэхээр ийм болцоо гаргаж өгөөл гэж хэлэх гээд байгаа. Миний хувьд. За дахиад хоёр дахь юм заяа. За. Одоо ингээл эмхтэй хүмүүс чинь нөгөө нэг ихэнх эмэгтэй хүн туранхаа мөрдөөсөө турмаар байдаг шүү дээ. Аа. Байдаг штэ ч гэж байдгийг байгаа юм. За. Тэгээд тэгэхээр нөгөө одоо хүүхэд мөхөдтэй хүмүүс ч юм уу гэртээ нөө дасаад их боломж байхгүй хүүхэд байм зурлцдаг. Тэгээд би тэгж харддаг байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд унтсны дараа хийх боломж бас байна гэж би боддог байхгүй. Юу? Яг магадлалтай дасгал дасгал дасгал. Аа, айдас шүү гэж байна. Чи юу бодоод байна вэ? Миний бодлоо бодоод байна уу? Миний бодсныхаа таа надад гэж байна. Чи чи ямар Японыг очроо чи Японыг унтуулчаад зөвхөн ганцхан юм хийдэм юм бас. Японыг унтуулчаад асгал хийж бас болох нь шүү дээ. Тийм. <laughs> Сайн тэр тэгж болно гэж бодож ийн хүн би бол тэгж боддог байхгүй. Хүн үнэхээр өөрөө хүсэж ирмэлцэл байгаа бол яа нойрч ч юм уу ялан дээр дасгал хийсний дараа ч сайхан амардаг шүү дээ. Ялан дийлэр ч юм уу тэгж зохицуул гарга байдаг байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр ингээд болохгүй үтгэхгүй байна. Ингээд л гээд ах юм бол ягаад болохгүй. Аа. Эсвэл санаа юм байгаа. Гол санаа. Зүгээр яг бас нөгөө нэг э, хүмүүсийн амьдралыг мэдэхгүй ээжж бас нэг амар ингээд та нар хүүхдээ унтуулчаад дасгал хий гэж болж хийж байгаа юм биш. Зүгээр яг хүн өөрөө л хүсэж ирмэлцэл байвал завыг бол хүн өөрөө гаргаж болно л гэсэн санааг л хэлж одоо та хоёроос асуух гээд байна л та. Тийм үү үгүй юу та хоёр юу гэж бодож байна аа? Тэгээ очроогоос бонус нь хүүхдээ унтуулчаад юу хийдэг вэ гэж асууж. <laughs> Өө тэгэл болохгүй байх биш үү? Болох л байл үү? Тийм. Манайхаас чи хамгийн сүүлд унтчих бунаа штэ. Аа. Наа нэг бүгэн унтуулчих та гэдэг өөрөө унтчих байдаг байхгүй дээр үтээс ирдэг штэ. Тэгэхээр бол тэр дасгал хөдөлгөөнийг бол эзэлэл хийзээ гэж нэ. Юу яагаад л үстэй. Хэрвээ чи бүдүүн бол яг одоо бос окей. Тэгэл бүдүүл гэж бодчихвол одоо бас дасгал. Гэхдээ нөө очрогийн төрөний Очоогийн төрөөний бодсон юм чиж бас дасгад хөдөлгөөн биз дээ. Юу боо? Дэлгүү байт амар халарсдаг байх. Тий. Тэрийг л гэсэн. Миний бодож байгаа заваа юм яриад байна. Урал зүгээр үгний хэлэхгүйгээр бодлоороо ойлгочихсон. Үнсэлцэд хүртэл талаар амар шатдаг гэж байгаа шүү хөөтөө тий. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Сэмбит л үнсэлцэл яваад хэрэгтэй. Хэлий наадах шаа. Тэгтээ яг үндэ бас эмгтээчүүдийг зүгээр би өөрийнхөө бодлыг шүү хөөх юм хүүхдүүдэд унтуулчаад дасгал хийх гэхээр хөөх юм унтуулах хүртлэх тэр хугацаанд чинь эмгтээчүүдийн дийлийнх нь хөрх юм ядарсан байдаг учраас тий. Тэгэхээр яг хуу үнэхээр тэр эмгтээ тий турах чин хүсэлтэй байгаа тий. А тэгээд дасгал хийх болцоо гарч ирэхгүй байгаа бол би хилээд байгаа шүү дээ. Наад хажууд нь байгаа тэр залуу туслаа Тэ? Чи оролцоо. За одоо айл миний миний ханд би наад хоол ундаж хийж эсвэл би хүүхдүүд чи харж яа нэг 30 минут наад тасглаа газ хийчих гэдэг юм уу? Тэ. Тэгэхээр заавал унтсан хойно ихгүй да наад тасглаа гэхэр чи наад усуу чи ядарсан байдаг юм аа. Тэ. Юу Америкт байдаг багт нөгөө дөнгөж төрсэн эхчүүдийн тийм зориултын тэрэг байдаг гэсэн шүү дээ. Гүйлт. Ааха. Тэгээ ингээд тэр юм нэгээд хальт харахаа нэг юм амарч юм амарч идэл юм шиг байна. Тэг хүүхдийн тэргэн. Хүүхдээ түрээд гүгээд тийм. Түрээд гүдэг. Тэгээд эндэлт нь усны сав, эндэлт нь гар утсанд яад үлээв. Яг л хүүхдээ түрээд гүг зориултаа тийм тэрэг байдгүйсэн. Тэгээл нөгөө цэцэрлэг түрээлэн дээр чи нөгөө ээш нь энд байдаг байсан. Босоод тэг гүдэг. Тэгэхээр юм тийм. Тэсн доктор нь баг гэр нь явж байгаа ус тийм. А гэр нь явж байгаа. Тэргэнд нь харин тийм. Тэр гүйж байгаа хүмүүс бас их байдаг шүү. Тэр чи тэгэл ер нь хүний хүсэл эрмэлзлийг л харуулж байгаа гэсэн. Хүн өөрөө л гүйе л гэж бодох юм бол тээ. Гэхдээ одоо заавал эмэгтэйчүүдийг ч хилээд байгаа юм байхгүй л тээ. Эмэгтэйчүүд байгаа ч гэсэн бас сайхан ол ажил нэгтэй дэлгүү бас нэг охор зүйлтэй ч юм уу яах юм бас нэг тээ. Би боддог байхгүй. Ингээд заримдаа ингээд орой ажилласаа ирчээд би ч бас хэвтнэ ингээд уцаа ухаал хоол ундаа идчихээл тээ өө хүүхдүүд мөхдүүдээ хараад ч юм уу тэгэл эсвэл зурагт хараад ч юм уу тэгээд хийж явахдаа би боддог байхгүй. За ингээд орой унтахынхаа өмнө за би орж ирээд яван дээрээ 4 цаг хөвтлээ дээ гэх юм уу тийм. Аа. Би тэгээд тэгж боддог байхгүй. За би ингээд 4 цаг хөвтлээ. Тэрний оронд би гаднаас орж ирээд нэг жоохон ядарсан бол таавал хөвтөх шаардлага байгаа бол за 1 цаг хөвтлээ. Тэгээд би за нэг дундуур нь нэг 30 хүн айлаа тий. Тэгээд нэг 2 минут тэргээр нэг жоохон юм юм уугаад ч юм уу босч явж байгаад буцаж ирээд 30 сунаалаа. Ингээд би 10 удаа би 300 сунах боломж уулна надад 4 цагийн дотор бол хангалттай байгаа юм байна да гэж бодохгүй. Ааха. Тэгээ би энийг нөө нэг яг бодсноо туршиж үзсэн л дээ. Энэ бол болохгүй болдог юм баггүй юу? Аа. Би зөвөр ингээд нэг кино үзэж байгаа л юм эсвэл Монгол нэг юм нэвтрүүлэг мэдрүүлэг юм үзэж чад дундуур нэг реклам яддаг шүү дээ. Тий реклам эхлээс нь дуус хүртэл зүгээр л шүнэ дээ. Хурдан удаанд хамаагүй. Тэгэл реклам дуслаа өө ингээл хөлс юмс хоожоод амьсгаадаас тэгэл юм өргөжлүүлэх гэлтчин заа. Тэгж байгаа л ахад нэг реклам гарангууд нь шүнэгэд ингэж яг болд юм байлээ. Наач өстой гоё айд юм шүү. Тий. Тий. Бид нэр хэвтэх зам уулын зөндөө байдаг аахгүй юу? Окей, 10 минут хэвтээ 20 минут уцаа 20 минут үзлээ Эсвэл бол уцаараа юм сонсож байгаа бол чихэлжээ ичээд ингээд доороо тавьчаад тэгээд суунахаар бас болно. Эсвэл бол бүсийг нүүлэх шаардлагагүй сонсох шаардлагатай бол сонсож хөвтөж байгаа л за нэг хэдэн минутын заатай тэд сунаач. Энд бол амар булчинтай болгосондоо биш нөгөө би өөрөө хөдлөд байгаа байхгүй юу? Я тэгээ хоёрдугаар нь сунах чи хамгийн боломжтой дасгал хаан шийдэж болно. Хаан сунаж болно шүү дээ сунаа гэвэл. Тийм. Хамгийн гол нь нөгөө үр дүн гаргахын тулд зөв техниктэй сунах хэрэгтэй. Хурдан бол чухал биш. Тоон бол чухал биш. Шал хэрэггүй 100 сунаж яхаар яг хэрэгтэй 10 сунаж чинь гэж нь л болчихж байгаа байхгүй зүгдээ гинээрээ тий. Тэгээд сунаа гэдэг чинь нөгөө нэг биеийн тэг шүгжил одоо энэ гар мар цээж мэж нуруу муруу бүгдээрээ ачаал өгдөг болохоор суулна зүгээр л юм шиг санагддаг. За нэг тийм юм байна да. За боли. Мань ер нь юм удаа ярьж болдгүй юм байна. <laughs> Буруу зүрх юм яриад би одоо зөндөө ер нь буруу юм ярьчих шиг боллоо саягийн бодогдсон. <laughs> Эмэгтэй хүнийг унтчаад дасглаа гэж хэллээ. Карантинаар гэртээ зориглохгүй бууд гэж хэллээ. За за за. За одоо болидо гэж одоо. <laughs> Бүр тортхоос нэг асуулт асуучих өгвөл. За. За энэ жоохон бас жоохон гүнзгийч магадгүй заа юу. За жоохон даахгүй. Гүнзгийхгүй явах уу? Зүгээрээ зүгээр асуу. За. Нэг юм нийгмийн үе давхар гэж нэг юм байна. За. Э, одоо ингээд юу гэдэг шивэдэд ч юм уу, Австрид ч юм уу, хаан те Японд ч юм уу, Солонгос ч юм уу. Ер нь ингээд гадныхан гадна байгаа хүмүүс бас энэ асуултыг юу яагаарэ? Та нарын бодлоор яг тухайн байгаа газарт чинь хитүү үе давхар байна үндсэн 3 байна уу? Хоёр хүн байна уу те? Ядуу болон баян байна уу? Эсвэл бол ядуу хүн байхгүй а дундаж амьдралтай буюу баян гэж байна уу тийм ээ? Манай Монголыг ингээ хараад ахаар нийгмийн давхрууг бол замраа алдчихжээ. Тий. Үнхээр замраа. Би баян айлд орж үзлээ. За. Итгэхгүй ээ. Яаж амьдраад байгаа юм бэ? Яаж амьдраад байгаа юм бэ? Хаа л юм. Тэгээ би тэр хүний хажууд яг яг ямар левел дээр вэ те? аль үе давхрах вэ? Өөрийгөө бодол. За. Гүр аимшигтай. Тэгэхээр ингээд одоо юу гэдгийг Австрид үе давхрах гэж юу байгаад байна те? Шведэд юу байгаад байна? За Америк бол бас замраагүй. Яг Монголтай адил. Одоо яг манай манай монголч ерөнхийд ингээд Америкийг ингээд ярьдаг шнэ. Америк бол юм уус Америкийг даах хэрэгтэй. Америк бол юм жилээ зах зай бла бла. Америк араас л яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг байгаа газрууд чинь тийм үе давхрах хэрэг байна. Дээрээс нь Монголыг та нар бас юу гэж бодож чинь те хэдэн үе давхрахтай байна. Тэг тэрний талаар нэг асуумар санагдаад. Аа. За төгшөө яг гэж болчихгүй. Тэгээ. Манай л ингэж л бодож байна. Би бол яг одоо үндсэн юугаар нь яаж хаваад юм уу гэдгийг мэдэхгүй зүгээр миний харснаар бол ядуу хүмүүс байна. Гудамжинд амьдарч байгаа хүмүүс ч байна Улс нь нөгөө халамж цаатай болохоор ганцхан ажил хийхгүйгээр хүүхэд гаргаад халамжийнхаа мөнгийг аваад амьдраад улсаасаа бүх юм зохицуулагдсан. Тийм хүмүүс байна. Тэд нар бол үнэхээр яг үнэндээ бол ажил хийх шаардлага тэр хүмүүс алга. Улсаас нь маш хямдхан байр өгж гээ. Улсын байрнууд ч тийм бүрээсээр хүүхэд болгонд нь сар болгон мөнгө өгж гээ. Аа өөрт өөрт нь ажилгүйд л мөнгө өгч гээ улсын тусламжийн мөнгө өгч гин ингээд ажил хийж байгаа надаас илүү сарын орлоготой байхгүй. Тэгээд байгаад ахаар хүн яаж ажил хий гэж бодох юм бэ? Тийм үү? Ийм нэг давхарга байх шиг байна. Хоёрдугаард нэг ажилчин ангийн давхарга байх шиг байна. Одоо тэр дундаж тал орох байх. Тэр нь одоо над шиг хүмүүс цалингаа авдаг, улсаас тусламж гэхээр юм байдгүй. Яагаад гэвэл тусламж авъя гэж очих юм бол чи ажилтай чиний орлого чи өндөр байна шүү дээ. Чи яагаад чам өгөхгүй шүү дээ гэдэг. Тэдээс тэ нөө орлогын хэмжээг заавсан. За нэг манай найзууд байна тэгээд. За тэрний дээр баян хүмүүс гэж байх шиг байна. Тэд нар бол мэдээж одоо бидрээс илүү орлоготой, хувийн бизнестэй ч гэдэг юм уу тийм хүмүүс байх шиг байна. За ингээд дөрөвт хүмүүний харж байгаа юм энд ядгууртнууд баг шүү. За. Тэр бол нэг баянаасаа баян гэдэг юм уу, эд хөрөнгөөрөө ч юм уу, эсвэл тэр хүн боловсрол хүмүүжил гэдэг юмар арай өөр байгаа гэж би бодоод байна. Ягаад гэвэл тэр өөрснөө одоо нөгөө нэг юм үе дамжсан тайжи хүүхдүүд ч гэдэг юм уу, тий? Одоо нөгөө ядгууртан гэр бүлийн хүүхдүүд ба шүү дээ. Тий. Бүр багаасаа одоо нэг юм одоо энэ Австри Австрич гэдэг юм уу их байдаг шүү дээ Европ орчонд тийм тайж, тийм хун тайж, тийм ямар юм гэл одоо хувийн цайз найзтай хүмүүс үрт байж штеп. Өвөө мөвөөгөөс нь өвлөөд ирсэн зүгээр нэг залуу. Бүр цайз найзтай. Нөгөө хур аян гэж манайхан ярьдаг штеп. Тэр шиг нөгөө нэг тийм үе тамцсан тийм баячууд Тэр чинь нөгөө нэг зүгээр баян үнээс бас жоохон өөр юм шиг байна. Би бас тэгж бодоод байхгүй. Тийм хүмүүс одоо нөө Английн баячууд англичин бас одоо нөө тийм хүмүүс их шүү дээ. Дэлхийн хамгийн баян хүмүүсийн ихэнх нь англид байна гэдэг ба шүү дээ одоо. Тэд нар нь бол нөгөө нэг үе тамц одоо тийм нөө тайз ядгуурт хүмүүс, арал тухсаатай хүмүүс. Арал тухсаатай хүн гэдэг чинь зүгээр мөнгөний баян биш. Тэр хүн бас нөгөө нэг хүмүүжлэн ч гэсэн шал өөр байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л хүн өөрөө ингээд тэр зэрэглэлийн хүн маягийн. Маш боловсон харилцаатай хүнтэй тийм Тэр нөгөө нэг багын хүмүүжлээс нь ингээд суудсан. Туслаа улсууд та. Тэ. Төрхтөн л гэрээ үйлчлэгч байсан. Төрхтөн л төгөлдөр уур зааж исэн. Төрхтөн л сонгодог хөгжим сонсгож исэн тэ. Төрхтөн л тэр хүний нөгөө нэг үздэг урлаг бол зүгээр сонгодог урлагууд дандаа баячуудын урлагууд гэж ярьдаг штэ. Одоо тэгэл нэг тиймэрхүү л хүмүүс байгаа юм болоо даа л гэж дундаж давхаргын нүдээр харж байна да би дөрөв дөрөв дөрөв төрлөөр хуваачлаа тийм ээ. Тэгжих байл гэж би таамаглаж байна тийм үү хааснараа болов тийм. Аа. Монголын хувьд бол мань одоо ёстой хийж мэдэхгүй байна. Зүгээр одоо Монголын хувьд хэлэх юм бол мань энэ Facebook, Facebook, Twitter, Twitter л юм ярих байлгүй. Тэгэхээр одоо хүн болгон мэдчих ч одоо мань дэрэг ёстой. Монголд бол ийм давхар махар гэж юм. Аамшлагт одоо хараншаан мараншаанд амьдрт хүн гэж яах вэ? О тараншаанд амьдруулахгүй л дээ өгшөнд. Таг нь бэлтгэхгүй шүү дээ. Тэр чинь эдний таршааны тагч нь тэгээд нөгөө манайхан шиг амх ингээд гүшөөд авчиж болохгүй тагэлтай өгш юм. Ингээд юмар ингэж мэдсэн. Гудамжны хүмүүс бол зөндөө байна. Гудамжинд амьдардаг хүмүүс. Аа бас нэг ялгаатай юм нь энд Европын өөр улсуудаас гудамжны хүмүүс их ирж байна. Одоо Румынээс, Словакаас гэх юм уу ядуу улсуудаас. Яа гэвэл энд нөгөө гудамжинд хуйлах хуйлах өөдөх хүмүүс л гэсэн үг л дээ гуйлах чинь гэсэн үг тийм. Ийм зүгээр нь арай илүү өндөр орлоготой. Эний чинь мафчлан байна гэдэг энэ цагдаа нар үргэлжлэх шалгаж явдаг тийм баримт кино хүртэл би үзсэн. Мафчлан сүлжээ болцоор өмнөний сүлжээ энэ төр орж ирж энэгээр хүмүүсийг гуйлах гуйлгадаг гэдэг. Одоо үнэн худлааг нь мэдэхгүй манай ажлын нэг хүн ярьж исэн. Одоо нөө улаан гэрэл асаал зогсонгууд нэг юм хүн ингээл нэг хүүхдийн зураг барьцсан, ингээ жоох хүүхдийн зураг тийм хүмүүс одоо ер нь их болчихлоо л доо. Төвийн дүүргүүдээр би ингээд хүүхдтэйгээ гэртээ байдаг надад их хэмнээ мөнгө өгөөч гэж германаар өчсөн. Тэгээ өөрөө хийдээс байхгүй. Тэгээ ингээд хүн ороход ингээд ийм цараа гаргацсан гэдэг. Бүр яг мөнгөгүй хүний цараа гаргацсан. Тэгээ нэг жоохон халтар хувцсан хүмүүстэй. Тэгээ ингээд гэрэл улаан гэрэл асах хооронд тэр машинуудын дундуур явж ингэж мөнгө өгдөг. Тэгсэн чи тийм хүмүүс ч өдөртөө мянга 2000 евро олдог гэдээ надад нэг хүнд хийж хэлэх юм. Боломж байгаа юм. Бага бага байдий. Боломж байгаа. Чи одоо за Монгол гэрэл хэдэн минут нь улаан гэрэл хэдэн минутанд нэг удаа асах уу жишээ нь. Ойролцоогоор тийм багсаа нөө 5 секунд бол асна. Тэг нь. Гэхдээ 3 минутанд нэг удаа асах уу? 3 за магадгүй 3-аас 5 минутанд нэг удаа асмаа. Хэр том уулзвараас шалтгаалж байна. За чи тэгэл бодох шин. Тэгэхээр өдөрт хэдэн удаа улаан гэрэл асах уу? Тэгээд тэр хүн өглөөний 8 цагаас оройн 5 цаг хүртэл тэр зогслоо. 17 цаг хүртэл 9 цаг заяа. Чи тэр дотор хэдэн удаа улаан гэрэл асах уу? Хамгийн ингээд бодоод үзэх юм нь тэр машинууд дандаа нөгөө нэг машин өнгөрөхгүй маш олон машин өөр өөр машинууд ингээд ийм тойрог байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг улаан гэрэл зогсчлтон дээр нэг хүн нэг цент ч өгөхгүй байж магадгүй. Тэгэхэд дараачих дээр нэг хүн 5 евро ч өгч иж магадгүй. Нэг улаан зогсчлтон дээр 10 евро ч авчиж иж магадгүй. Гэт бодохоор бас боломж байгаад байгаа байхгүй. Улаан гэрэл асах улаан гэрэл асах нөгөө давтамж нь их болохоор тэгээ тэр нь дотор чинь зогсохоор 2 игнээтэй 3 игнээтэй машин замууд байгаа шүү дээ. Заавал тэр чинь бүр Тий, царай мараага ихсэн анхаарах хэрэгтэй багш. Ингээд сахал махлаасаа ургуулдаг ингээд малгааны тавилт бол ер нь болж ийм нэг иймэрхүү юм байна. Малгаа бол ер нь болж ийм. Харахгүй болсон чинь. Тий. Тэр нэг юм харахгүй яг уу. Сорин мөрөхгүй. Хүссэн үсэггүй чи харалч шүү дээ гадаад тусгаар багш. <laughs> Тий. Тэгээ тэд чинь тэр яг ашигтай талбай байгаа шүү дээ. Тэр чинь түрээсэлдэх юм байлээ. Дотроо. Өө тэр магадгүй магадгүй. Яг л миний нэг явдаг газар дандаа нэг хүн байгаад гэдэг үхгүй юу? Би тэр хүнийг одоо яг сүүлийн 3 сар ажиллаж байна. Яг нэг эмэгтэй байж идэв. Бас нэг өөр газар нэг ихч үйж идэв. Тэрнээс арай ахмад хүн. Тэр хоёр яг тэндэл байж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо гуйлах гуйдаг хүмүүсийн дэлгүүрүүдээ гадаа зогсдог бас. Яг нэг хүн нэг газар л байж идэв Тэ. Тэгээ тэр чинь нөгөө mapцсан гээд байгаа нь юу хэлээд байна уу гэхээр нөгөө тэр газруудад хэд чи ингээд өөртөө хуваагаад хуваагаад авцсан. Жохон мөнгөтэй одоо нэг жохон юу одоо гөнгөлөг улсууд нь тэгэнгүүтээ тэр газруудаа нөгөө хэд чинь түрээсэлдэг байхгүй. Тэгээд тэр түрээсээ төлж чадвал тэндээ байна. Төлж чадахгүй бол дараагийн төлж чадах хүн нь тэр газраа хурж гуйлгаа гуйдаг. За тэгээд нэг нэг тийм хар Э, хамбан одоо том том юпг өмссөн гарууд байгаа ч тээ. Цэганууд цаг цэгануудын том том тэнийг 90 юпг өмснүүд нь болоод арай юу н одоо ядуутар усууд нь том хамбан нэг юм театрын юм шиг амар сүртэй одоо тийм хувцаснууд нь бол боссууд нь юм бэл. Тэгээ дээгүүрээ дийлийнхэд надаа цагаан цамц өмссөн байдгийг тэд нар чинь. Тэгээ тэд нар нь бол паа жихтэйхэн баян юм бэлээ. Тэгээд ирчүүд нь дийлийнх нь тийм гүзээтэй а дээрэс нь нэг тийм бүдүүн байгаа. Тэгээд дандаа тийм сороочхон одоо юу өмссөн. Өмд өмссөн. А тэд чинь дандаа толгойчлогчнор нь тэгээд яг шивэдэд бас мөн яг ялгаагүй байдаг. А тэгээд тэдний чинь шивэд корон австер евро эдэр чинь зөвхөн нэгийг авахд л өөрийнхөө өрмөн дээр очиход тийч хэд нуглагдаад очиж байгаа байхгүй юу? Тэр чи зөндөө ашиглах зүрүүгээр тий ханшны зүрүүгээр цүм авдаг байхгүй. Тэг яг урминчууд яагаад энэ Европын холбоо Германд бас амар их байдаг тий. Тэгээд яагаад ингэсэн гэхээр нөө Европын холбоонд энэ улсыг өстө өгтөл явсаар хагаад илсүүлсэн учраас эдгээр ямар ч визгүй шууд чөлөөтэй орж ирдэг болсон. Тэнгүүт ингээ улс даяараа ингээд баахан одоо баахан нөгөө цыганчууд гуйлг гудаг хүмүүс ороод ирсэн. Гэхдээ бас улс даяараа Румыни бас мундаг мундаг лаг баячууд бас ороод ирцэн байгаа шүү. Нэрэ ядуу хүмүүс гэснээр нөө юм ярьж хадуурчлаа. Энд чинь бас нөө нэг хар тамхинд орсон харигчд энэ төр бас байгаа байгаа зөндөө байгаа. Яг австри австри гаралтай тий. Тий австри хүмүүсийн гудамжинд гарсан. Өөрсдөө яг чи нохоо дагуулсан. Гэхдээ тэд чинь нөө нохоод хийжсэнийхэн мөнгийг бас авдсан шүү. Тэр их сонир. Би бүр нүдэрээ нэг имэ тийм нохоотой гудамжинд ингээд мансуурцаа сууж исэн залуутай ярьж ярьж хагаад 20 евро өгчөд явах болсон шүү дээ. Нэг аавчтар юм ээ. Нэг аавчтар залуутай нөгөөх нь бүр ингээд мансуурцаа нүд бүдэн сонир болсон мэт шүү дээ тэр чинь. Тий. Тэгээ ингээд тэгшин мөртлөөсөө тэд нар чинь энэ э, хар тамхичд их сонир байгаа. Хүн мөнтэй тэгээд гудамжинд хэрүүл уруул муруул хийхгүй заяа. Яг мөрөөр өөрөө мансуурчин бол тэгэл мөлхөөл хан манд төшөл явж байна Ингээд сонь царилсан ингээд гуун тавиал ингээд хинч чаа болохгүй. Зомби зомби царайлаа л явж байна. Зомби царайлаа л тэгэл ингээд явж ийн ингээд мөрөөрөө л өөрөө. Хоёр хүн явж ивэл хоорондоо юм аа жоохон чанга манга ярих бол байна л та. Юм юм аа уугаал чанга манга яриад өөр хүнд гайвал чирүүл уруул хийхгүй. Аа хүнээс ингээд над мадаас 2 3 ч удаа англиар томих байна уу мэн үү гэж асууж ирсэн. Аа. Яг тоо 10 жилдээ англи хэл сурцсан. Тэ? Юу та бодож байгаа энэ нэрээ н одоо муу муул гэдэг хар тамхич юу англиар тамхи асууж явах ч одоо би чи юу илээ л гэж бодож байгаа юм чинь би ч одоо хажууд нь өөрөөгөө дээд сургууль төгссөн мөсөнгөө бараг томруул томрох гэдэг шүү дээ аа тэгэхэд бас нэг тийм юм бас ажиглагдана тэгэл энд чинь нөгөө тийм хүмүүстээ бас гудамжинд нөгөө сайн дурын байгууллагууд их юу хоол өгд юм байлээ Өвөл болоод нэг өвөл бас амар хүүтэн болсон чинь улсаас богоо хөвт гаргаж өгсөн шүү дээ. Богооны бодол төрөө. 24 цагийн нөгөө халуун богоо халаалтын насаагаад тэр хүмүүсийг нөгөө та нар ирж хонж болно шүү гэдэг. Тий, тэгээд ер нь яхтаа Европч ерөнхийдөө жоохон дулаахан болохоор тэгэл энд чи хаасаагүй сайхан гудамжинд нөгөө нэг баахан тэрэг мэрэгэн дотор нөгөө юм ума хийцэн тэгэл унтчих явж байгаа хүмүүс ажил хийдэг. Надад Европын яг энэ энэ сэдвийн хүрээнд зүгээр ярихад нэг гоё ажиглагцсан юм нь тэр ядуу тий А дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй. За тэгээд одоо өөрийнхөө нөгөө тэтгэмжээ алдсан ч гэдэг юм уу, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ч гэдэг юм уу. Ийм улсуудад тэр нөгөө төрийн бус байгууллагууд нь одоо манахаар бол тийм ийм сайн дурын байгууллагууд нь бүр үгүй ямар гоё үнэнчээр тусалдаг юм бэ те. Үгүй тэд нар бүр тулт юма хийдэг юм бэлээ. Тэгээ тэр нь одоо яг юутай холбоотой юм гэхээр бас эргээгээд нөгөө улсаас тэд нар чинь бас хөрөнгө оруулалт авч байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэрнийхээ юм дээр авсан хөрөнгө оруулалт одоо улсаас би нэг төрийн бас байгууллага байгуулад улсаас нэг 1000 төгрөг аваа те би яг хүмүүс тусалнааг авч байгаа бол яг л тэрийгэ зарцуулдаг юм билээ. А манай Монголд бол одоо хүүхдэд эмэгтэйчүүдэд тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр хөдөлмөрийн чатамжаа алдсан гүйс тэ маар олон төрлийн бас байгууллагууд байна. Тэгсэн мөртлөө л одоо хөрх юм тэдэр маань ажиллаа дийлдэг юм уу? Эсвэл одоо яад гээ тэдэр маань ажиллаа хийдэг юм уу? Гүйл хэрэг төв юмнууд зөндөө л гараадах юм. Тэгэд одоо гадны тэр тусмаа баруун Европын тэр төрийн бус байгууллагуудаа тэтэр сонсох юм бол манай Монголын төрийн бус байгууллагуудын тоог сонсвол ухаан алдаж унана. Тэгсэн мөртлөө байгаа байдлыг харахаар бүр бүр дахин ухаан алдах үс болох гээд байна л да. Тийм. Тэгэхээр одоо тэр төрийн бас байгууллага байгуулсан, холбоо байгуулсан хүмүүс байх юм бол өнөд шударгаар ажиллаа хийгээч. Бити энэ улсууд дээр дамжуулж бизнес хийгээч гэдэг. Тийм би зөндөө харсан учраас ингэж хэлээд байгаа юм шүү. Тийм. Нөгөө нэг шивэдийн давхарга юу боллоо гэж. <laughs> За. За шивэдийн давхарга ингэсэн юм аа хөө. Ер нь бол нөгөө адилхан баруун Европ учраас ер нь бол төстэй. Тий. А яг хуу тэрэн дээр яг хуу нэмэгддэг нь яг хуу одоо гадаадын цагаачд гэсэн нэг юм бүртэн юм үе давхрыг ингээд одоо сүүлийн 20 жилд бол гарч ирээд тий. Эдгэр чинь бас ингээд бас нийгмийн бас амар том ингээд цөнх болж хувраад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгвэл тэднийг болвол миний зүгээр шведийн засгийн газар ч гэдэг юм уу дүүрэг хороодынхан байгаа байдал эдрийг ингээ харахаар чи гадаадаас цагаачилж орж ирж байгаа янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Янз бүрийн хөрөнгө мөнгөтэй, янз бүрийн боловсралтай улсууд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэдний бодлого юу вэ нөх гэхээр тэдрийг бүгднийг нэг төвшөнд барих. Тийм бодлого барьдгийн бодлого гэж би хараад идэв байхгүй. Тэр одоо байсан газраа улсын бүр маш том ихтэй сургуулийн доктор профессорч тэнд одоо тий хар ажил хийж ийн энэ хүн чинь доктор профессор энэ хүн чинь тэндээ эрдмийн зэрэг хамгаалсан ингээд тэрийг тусад нь авж байгаа энэ хүн чинь тэндээ цэргийн том хүн байсан гэж тусад нь авж байгаа түүч юм алга а тэгтэл зүгээр энгийн байж байгаа хүнтэй хүртэл ингээд зэрэгцүүлээл яг л ижилхэн төвшөнд тэрийг ингээд авааччих Тэр нь надад нэг талаараа айгүй зөвч юм шиг нөгөө талаараа бас буруу ч юм шиг надад харагдсан л та. Зүгээр хөрсөн дээр ингээд ажиглагдаад байж хахад За хоёрдугаар тхийн бол яг төвшөөгийн тэр адилхан шивэч өөр хаантай штэ. Хаан тий. Тэгэхээр хааны гэр бүл гэдэг нэг бас нэг эргэн тойрны тэр гэр бүл байна. Тэд чи яа харахгүй л одоо бүр язгууртны хэмжээнд. Гэтэ хөрх юм тэдрийг ингээ бас ингээд хараад ингээд юу эдрийг хараад ингээ харахаар бас нэг талаараа бас айгүй өрөвдөлтөө ч юм шиг надад санагдсан шүү. Тэ тэр бас ингээд нэг тийм жаргалтай амьдрал бас биш юм шиг ингээд бүх юм нь ингээд яг өөрийн юу биш төрөх цагаасаа эхлээд бүх юм ингээд улс их орны төлөө, улсын бэлэгдлийн төлөө ингээд бүх юм нь ингээд хэн нэгний төлөө ингээд бүх юм нь зориулагдсан байхаар тийм амьдралаар насаараа амьдрна гэж бодохоор яг уу ахын проблем бо шийдэгдсэн байгаа мэл та тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр ингээд бүх ахын проблем шийдэгдсэн. Гэхдээ эргээгээд тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр ахын проблемийг шийдсэн усууч эргээд амьдралаараа тэр шведийн арт түмний тэ тэр бэлгэдлийг тэр ёс заншил тэр хоол тэр хувтас за тэр ахын бүх юмыг өөрийнхөө гэр бүлээрээ тэр чигтээ ингээд үеийн үед хадгалж өв уламжлалаараа ингээд авч явж байгаа нь нэг талаар тэдний зүгээр ингээл миний зүгээр гадны хүний нүдээр харахад тэгдгүү хүний нүдээр харахад жоохон хэцүү ч юм уу да гэж би бодсон. Тий. Тий. Гэхдээ нэг талаараа энэ бас зөвчин байгаа юм шиг надад харагдсан байхгүй юу? Шивэд чинь одоо яг хааныхаа тэр гэр бүлийн бүх юмн дээрээ тулгуурлаж үеийн үед шивэдийнхаа бүх үндэсний тий шивэд хүнийг тодорхойлдог бүх юма тэр гэр бүлээрээ дамжуулж ингээл өрөө хөвгүүдтэй үеийн үед өвлүүлж ойлгуулж яваад байгаа байхгүй юу? Тэр нь надад хамгийн их таалагдсан. Тий. За тэгээд бас нэг яригдаагүй юм нэх юм бол нөгөө тэр бомтонгуудын үе давхраг л бас байна л та. Тэ? Одоо Швейц чинь бас одоо бизнес эрхлэгчд гэх юм уу та тий? Тэд нар бол яг тэр язгууртнуудынхаа доотлолт нь байна л та. Одоо алдарт нөгөө IKEA, Volvo за тэгээ том том мундаг мундаг нөгөө юунууд нь одоо тэр бомтонгуудын юунууд. За тэд нар бол бас ингээд жинхэнэ утгаараа одоо амар баян амьдарч байна. За тэгээд дараагийнх нь бол баячууд. За тэгээд дундаж давхаргийнх нь тэгээ ядуу давхаргийнхан. За тэгээд нөгөө нэг хиний халамжийн мөнгөөр амьдардаг давхаргийнхан гэсэн. За тэгээд хамгийн доотлолт нь нөгөө хөөрхий цагаачтын давхарга гэж. Ингиж л хуваагдчихээн да. За. Mm -hmm. Тэгэл болоо мо за за гэл. Одоо одоо бүгдээрээ монголчуудыг ярил л та зүгээр монголчуудын миний хувьд зүгээр ажигласнаар хэм бол заяа. Аа давхаргууд нь яаж ажиглагдж ийн гэхээр ингээд нэг улс төрийн буюу төрийн албаа хаагчд гэсэн ангиллын бүтнийг юм давхарг яваадах шиг багтдаг. Тэ? Улс төрчд буюу дээрэс нь төрийн албаа хаагчд гэсэн Эдэр ингээд бас нэг арай өөр төвшин. За тэгэнгүүтээ нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөрх юм байна ингээд нөгөө нэг зах дээр ч юм уу эсвэл нэг хуваараа бизнес эрхэлдэг ч гэдэг юм уу бүхэл бүтэн бас нэг юм үе давхраг ингээд ингээд бүтэн яваадах. Тэ? За тэгээд нөгөө нэг бүр амар одоо бүр тулцсан баячууд хинч одоо хаашаа. Гэтэ тэр нь бол цөөнхөл дөө. А тэгээд Тэрний бас бүр хамгийн доотлын давхаргад нь нөгөө Паришаныхын гэдэг байгаа хөөх. Тэгтээ бүр ядуучууд нь тэгтээ манайхан ч бас их муухайгаар суваацсан ч нөө гэр хорооллынхан эдэргээ тий. Тий. Гэр хорооллынхан гэдээ бас нэг хуваачаад байгаа. Тэгээ тэрийг бас хар мас гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тий. Алнаа нэрээс. Хинс тийм нэршил өгдөг те. Энэ нэршлүүд хаанаас ч гарч ирдیں۔ те. Хаанаас гарч. Те. Болмор гэж ордог явуулсан юм. Тийм. Оорт өөрснөө нэг ойлгохтой юм шиг одоо тэгээ. За тэгээд бас нэг яригдаагүй ингээд нэг давхарга нь бол хөдөөнийх ингээд байгаа байхгүй бас. Хөдөөнийх ингээд малчит гэдэг. Энд чи бас ингээд манай давхаргийнх л байна. Ингээ бас нэг юм ингээ уюуд ингээ яваад. Тэгэхээр манай монголчин ингээд хэд байгаад байгаа юм бэ? 5 5 байна уу 6 байна уу тий? Тийм. Тэгэхээр яг та яг аль лайн дээр нь амьдарч ийн гэдгээ бас тодорхойлоод харахгүй юу тий? Ийм л байна да. Тэс ер нь бол э, тэрэл ялгаагүй юм байна. Угасаал хүн амьдарч байгаа хүн байгаа ус тийм ээ давхраг болоод бүх улс орнуудад л ажиллаж байдаг юм байна. Тийм. Гэтэ яг хөө зүгээр яаж харьцуулах вэ гэх нь л их сони. Ялч үтэл мөнгөөр л харьцуулагдана л да. Манай Монголын хамгийн доод давхрын хүн а одоо гэдэг шивэдийн хамгийн доод давхрын хүн хоёр юугаараа ялгаатай нэгдүгээр орчингоороо хоёрдугаар тас нэг хангамж байдаг ч юм уу юу юм те мөнгө төгрөгөөрөө л ер нь ялгагдтал юм байна л да. Тийм. Тэрнээс биш манай Монгол бол бусад орнуудаас илүү одоо ингэж олон давхартай болчих гэж хэлэлтгүй юм байна. Хаасаагүй л байгаа юм биш үү? Тий хаасаагүй. Гэхдээ хамгийн гол нь хамгийн ядуу хүн, хамгийн баян хүн хоёрын одоо тэнцвэрт байдал хиймүү одоо юу гэдгийг тэрэн дээр л их санаа зовмоор л юм байна л да. Давхарга дээр бус тийм ээ. Аа одоо энтхүүд чинь тэгж ярьдэн штэ баячууд нь бол бүр ингээд дэлхийд гарцсан баячууд те ядуучууд нь бол бүр ингээд аимшигын баян. Гэхдээ энэ хоёр чинь ерөнхийдөө нэг баланслж явах нь ёстой байлгуудээ бас нэг юм улс орны бодлого тийм ээ. Хүмүүс тгийх баяжаад байвал баяж байгаа хүмүүс мөнгөний аваад одоо юу гэдгийг ядуус руу нэг тийм зохицуултаар явуулдаг ч юм тийм байдаг л байлгуудээ бодвол тий. Шивэд бол яг зүгээр дундаж давхаргаа илүү дэмжсэн бодлогыг засгийн газар нь бол одоо айгүй хэрэгжүүлдэг юм байлээ. Тэ би бас өмнө нэг ярьж ирсэн шүү дээ тэ. Хэрвээ төвшөө битээр тэ бид гурав яг адилхан бизнес эрхлээд хэрвээ төвшөөгийн бизнес амжилттай яваад одоо очроо битээрээс илүү их орлого олоодох юм бол яг төвшөөгийн бизнес дээр нь тэр дүүргээс нь татварын нэмээ ичдэг. Тий. Өмнө нь одоо бид гурваас яг адилхан одоо 12% татвар авч ирсэн болоо төвшөө их орлого олоодох юм бол төвшөөгийн татварыг 30 олдогдох ч юм уу те ингээд тэнгуүч чинь чип хоёртой зэрэгцээд ирэхээр нөгөө нэг амар одоо тий ингээд нөгөө баян хоосны ялгаа ингээд хит гараад ирэхгүй яг ингээд дундаж давхаргаараа бүгд жигэж явцдаг а тэнгуүч чинь нөгөө бизнес эрхлэгч нар чинь ингээд яг л одоо тий амар овоож орцоотлоо мөнгө олъё гэж зүтгээд ахгүй за яасан ч би мөнгө олоод ирэх юм бол татвар нэмчдэг учраас а яг өөрийнхөө хийж байгаа юмаа яг энэ байдалтай доошо дампууруулчихгүй тул илүү чанартай энийг урт удаан олон жил ингээ яг ийм одоо ийм мөнгөө ингээл байнгын олдгоор яаж бизнесээ хөл дээр нь босхгүй гэдэг тал дээр санаа зовоод ингээ бизнесээ цаашаага явуулаад идэх юм бэл. Тий. Ер нь аль ч улсад э, бизнес хийхээр илүү их мөнгө олно гэсэн ойлголт байдаг гэх юм уу? Тийм шүү дээ. А манай Монголд бол эсэргээр шүү дээ. Улс төрт гарвал хамгийн их мөнгө олно гэсэн бодолтой байдаг шүү дээ. Улс манай Монголд улс төрт гарахд амархан л байна. <laughs> А бусад оронд бол улс төрт гарахд бол мэдлэг шаардлагатай, мөнгө шаардлагатай тийм ээ олон жилийн туршлага шаардлагатай боловч манай Монголд бол надад бол би ингэж байгаа шүү дээ. Үхэл шорон улс төр бүр аюу ойрхон ирцэн гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм, үхэл шорон улс төр баг багт л их хоол байлаа шүү дээ. Тийм бүхэл чон сонсогддог байлаа, улс төр чон сонсогддог байлаа тийм. Одоо л их ойрлол ирчээд байгаа юм ба. Болохгүй бол дараа сонгууль дээр үздэг юм байна. Ааха. За тааш. Би хичнээн муу явсан ч улс төртөө тэгж оролцож доош орохгүй шүү. Аа. Тэгэж доош орохгүй шүү тийм. Одоо ингээд нөгөө улс төр гэхээр яг манай Монголд ингээд айгүй тийм муухай хүн болж харагдаад байгаа байхгүй яг үндэ бид нар өөрсдөө л улс төрийн хүн ч гэдэм үү энэ юугаа бид нар өөрсдөө л айгүй муухай харагдуулдаг болцсон тий А тэгтээ шивээдч гэдг юм уу төрийн алба хаагч гэдг юм уу эдгэр чинь тийм муухай хүн гэхээсээ илүүтэйгээр арт түмэнд тэдрийг юу гэж харддаг вэхээр энэ бол надад үйлчлэх ёстой хүн гэж харддаг Яагаад гэвэл энэ миний төлсөн татвараар цалин авч байгаа. Тэгэхээр энэ надад үйлчлэх ёстой хүн гэж ард түмэн харж тэр усуудаа яг тэр зиндаанаас харьцдаг. А нөгөө эднэс ч гэсэн би өөрөө төрийн албаа агч юм уу, ус төрийн хүн болвол би эднэрт үйлчилнэ гэд гараад ирсэн учраас гээд тэдэр нь өөртөө дандаа ингэж ард түмэндээ бүх хийж тэдэртээ үйлчилдэг. Ууг нь бол одоо нийгэм нь өөртөө ард түмэн өөртөө яг иймэрхүү харилцаа үүсгэж эхэлчих юм бол энэ өөрөө айгу зөв явах гэдэг юм болов би хувьдаа ардахгүй. А одоо манай Монголд яаж харагдаж гинүү гэхээр нэг улс төрдийн хүн ч юм уу эсвэл нэг төрлийн албаа агч байх юм бол хинч хизээч те за яг хинч хизээч гэж худлаа яриа яг дийлэнх нь бол энэ мөнгө идчихэгээ энэ нэг ямар нэгэн төсөл гусж байгаа ч гэдэг юм уу энэ тендерт оролцож байгаа гэдэг нүдээр хамгийн түрүү хардаг а тэрнээс биш энэ миний датурын мөнгөөр цалинжаад энэ надад үйлчлэх ёстой гэдэг юмнес тэгээд нэг болвол энэ баянч гэдэг юм уу тийм нүдээр хамгийн түрүү хараад байгаа байхгүй би л тэгжэл ажигласан тий а тэгээ нөгөө эднес тэгсэн нэг жоохон тийм дээрэнгүй тийм маркта байдалтай байдгийг бил. Тэгээ би энэ дээр бас хид хідэн төрийн албан агч нартаа бас муудалцал авсан л та. Үйлчилгээ авах гэж ороо загнуулаад бүр гайхсан шүү дээ би бүр тий. Юу ус айдаг. Харин тий. Айдаг юм. Ваас би айдаг. Тэгэхээр л төрийн үйлчилгээ авах гэж байгаа ч юм уу эсвэл тэр төрд Тэ одоо чамайг төлөөж гарч ирсэн хүн нээсээ өөртөө айгаад тэрийг хардаад байгаа бол тэгэл одоо сонгоход болчих хэрэгтэй л гэж хэлэх. Би нэг одоо ийм контент хийх юм уу гэж бодоод төвшөө. За. Аа ингэдэг байсан байхгүй Америкт байдаг багт ингээл одоо юу гэдгийг бичүүг харамд хөөцөлдөх нэг асуудал байдаг шүү дээ тийм ээ. Гадаадд бүгдэнд нь л байгаа шүү дээ. Тэд тэр бичүүг харамд хөөцөлдөхөд бичлэг үзээд болцдог байхгүй юу? Аа. Тийм ээ. Америкчсэн ялгаа байхгүй. Яг тэр улсын тэр төрийн ажилтнууд нэг ингэсэн хий дахаар авгаанаар байдаг юм. Юм хэлж өгөхгүй дээ. Бараг л өөртөө очиж бичлэгээ үзнаад юм аа унш. Яв яв яв гэж ингэчдэг. Тэгэл бас л адилхан буцаан заа юм. Ийм материал чинь дутуу, ийм чинь дутуу. Ямар ч ялгаа. Тэгээ би сая өөрөө нэг ингээл э, компани эдэг ч юм уу, эсвэл ингээл араас нь татвар гэж юм орж ирж юм те юуны юу гэж юм орж ирж юм тэгэл нөгөө оюуны өмч гээл бас нэг олон улсын байгууллага ба нийшээ ингээл үзлээ л те бүгдэн дээр бичүүгөө аримт хөөцөлтөл явж байгаа амар хэцүү төвхтөө хэрвээ би ингээ муухай тий хэрвээ би ингээ муухай харцчих юм бол ингээд хорхоотой шүдэнд нь зуугдаад намайг буцаах гэдэг байгаа байхгүй юу Гэт нэг жоохон арга эвийг олоод ингэчих юм бол нэ өөрөө хийгээд материалын миний өмнөөс бүрдүүлээ бараг өгчгөр байгаа байхгүй тий Тэгээ нэг яаж ижил хүний арга эвийг олох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би тэн дээр юу гэж бодсон бэ гэхээр зүгээр нэг юм хуульч залуу бүх одоо юу гэдгийг хэрэгтэй гэсэн бичиг баримтуудыг бичлэгээр үзүүлж одоо тийм контент хий гэж бодсон баг. За жишээлбэл газрын зөвшөөрлийг яаж авах вэ? За газар одоо худалдан худалдаа хөнгөлөх юу яах бүгдийг яаж авах вэ тийм ээ? За үйлдвэрлэлийн гэрчлэгээ яаж гаргах вэ? машинаяа зарах уу бүгднийг одоо ингээд бичдэг. За ийм Улаанбаатар банкны энэ данс руу 100 мянган төгрөг гүйлгээний утгатай тэгж ичих юм ш. За энэ энийг чагтлаарай гэдэг. Энд чинь бас нөгөө э, төрөний ярьснаар нөгөө нийгэмд ч айгүй олон үйл давхраг байгаа тий. Хичнээн бичиг үсгтэй ч гэсэн тэрийг бас тайлаад уншаад ойлгочоор логиктой хүн бас хэрэг байгаа үлээ тий. Байгаль асууж идэггүй ш. Энэ юуг нүгэл ингээд надаас асууж яахгүй нэг ахгүй. Гэхдээ харахад бол та өөрөө уншиж чадж байгаа шүү дээ үгүй тийм ээ. Заавал надад тайлбарлуулах гэдэг байхгүй. Тайлбарлуулах гэдэг байхгүй юу? Заавал тэрийг задлж өгчээс аа ийм учиртай юм би ви гэж ойлгож байгаа тийм логтой юм ба. Тэгэхээр яг зүгээр одоо нэг тэнэг хүн хараач чи ойлгохоор нэг тийм контент хийдэг юм уу гэж бодож байна. Болно хөө. Наадхан дээр чинь болвол би 100% гараа өргмөөр байна. А гэхдээ нэг ийм байгаа шүү хөө. За жишээ чи одоо газар яаж хөөцөлдөж те газрын зөвшөөрлөө авах вэ гэж нэг гой контент хийчихье. Магдгүй нэг сонгуулийн дараач гэдэг юм уу? Төд одлгүй тэр нь өөрчлөгч чинь. Яагаад вэ гэхээр тэр хөөцөлдөх процесс чи өөрөө энэ төрийн албаа хаагч нар чинь бүгднгийнх нь бизнес үйдэг байхгүй юу? Тэ. Одоо нэг материал бүрдүүлэх юм. Чи яг Америк хэдр бол яг газрыг бүрдүүлвэл ийм юмд амжилтгаар ийм юм бичиг баримт яагараа гэж нэг бичлэг хийгээл тавьчихвал тэр нь хизээч өөрчлөгдөв. Э, тэрүүгээрээ л ингээд яваад идэг. Тий. Манайх болохоор байнга юмнууд нь ингээд нэг юмны хувь шинчлэгдээд ч гэдэг юм уу, нэг дараг солигдоод ч гэдэг юм уу, ингээ өөрчлөгддөг учраас тэрийг яг нэгэн хэлбэрийн бичлэг болох юм бол дараа нь чи өөрөө худалч нэртэй болоод энэ бичлэг ер нь буруу байгаад ингээд тэр адлагтаа дуусна яг тухайн үедээ л үнэн байсан. Үсрээл 6 сарын дараа тэр чинь нэг ямар нэгэн те одоо банк банк нь өөрчлөгдөх ч юм уу аль эсвэл тушаадаг мөнгө нь 1000 төгрөгөөсөн бол 6 сарын дараа 2000 төгрөг болдог ч гинөө те Ингээл өөрчлөгдөж учраас энэ өөрөө амар барьцгүй байхгүй. Тэгээ энэ барьцгүй байдал нь өөрөө энэ төрийн албаны ажилчдыг муухай харагдуулдаг, арт түмний стресстэй болгодог байхгүй. Тэгээ энэ чинь цаана юу явдггүй гэхээр хэн нэгэн хүний бизнес явж байгаа учраас тэр гарч ирсэн хүн нь энийг ингээ өөрчилчих юм бол надад ингээд нэг нуглаа үсэт би энэ дээр нөхөөрхөө хөлжөөд авч болох юм байна гэдэг нэг ID яваад байгаа учраас л байн өөрчлөгдөд идэх байхгүй. Нэг томоор биш жижигхэн жижигхэн өөрчлөгдөд ингээл а том өөрчлөлтүүдийг бол тэр их хурал ч юм уу дээгүүрээ ингээл өөрчилчихдэг юм. Зүгээр миний ажиглж харсан юмуд бол тийм шүү. Замраагүй юм уу? Замраа. Замраагүй. Бүр улс орны хөгжлийн талаар бодмоорг байна, ярмаарг байна тий. Тий. Би бас нэг хэсэг хугацаанд бас төрийн албаны энэ усуудаар ч үйлчилгээ авч үзлээ штэ. За тэгээ тэндээс би төрийн албаных нэг юу гэж харсан бэ гэхээр яг үндэ хамгийн түрүүнд тэдэрт дутагдж байгаа юм сэтгэл алга. Сэтгэл алга яг үндэ тий. Хоёр дэх юм бол дандаа мөнгө харж байна мөнгө өгөх юм бол тэр хүнээс сэтгэл гарах гад байна. За тэнгуү чинь нөгөө хэд чи бүр тэрэндээ ингээ бугсцсан байдаг юм байна. За дээрэс нь яг тэр орж ирсэн ажил одоо би тэр улсууд чи ажил оруулж ирж штэ. Гомдол гаргадаг ч юм уу. Сквал би нэг газрын зөвшөөрөл авах гад тэр хүний ажил орж ирж штэ би. Тэнгуү чинь тэрийг амар төвөгшөөдөг. Чи тэгэл ячаач те. А нэг бол өөр өөр тийшээгээ ингээ тэр ажлыг шийддэг. Наа чи надтай хамаатай асуудал биш ээ. Тийшээ яв. Ийшээ яв ийм зүгээр ингээд энэ ийм гурван асуудал бол ингээд дийлэхтэй ингээд ажиглагдчихэ. Тэгээ энэ муухай гурван юм чинь та нарыг амар муухай харагдуулаад байгаамаа. Төрийн алба хааж байгаа улсуудын нэр хүндийг унгаагаад байгаамаа. Би үйлчлэгээ авах гэж байгаа би яваад очиход энэ гурван байдал ингээд өөр ингээд өөрчлөгдчих юм бол та нар л яг үндэ гоё харагданаа тий. Тэ? Тэ та нарын ажлыг би гоё харагдана гэдэг мэн цаагаараа би та нарыг гоё хүндлээд хэлнэ. Тэгээ та нартай ард иргэчин гоё харьцаад хэлнэ. Энийг л хэлэх гээд байгаа юм. Орж исэн үйлчлэгээ авах гээд орж байгаа би өөрөө та нарыг хүндлээл ингээд эхлээд харьцаж хахад та нар өөдөөс ингээд тэр шаагаач гэдэг юм уу миний гомдлыг барагдуулахгүй ийш тийшээгээ нэг нэгэн рүүгээ шидээд надад хамаагүй асуудал гээд ингээд яваадах юм бол тэ эргээгээд би өөрөө эргээгээд айгүй одоо та нарт муухай ааш гаргах гээд байгаа байхгүй. Новоо босгоогүй шаазгаа суухгүй. А тэрнээс хаа очиж бол манай бас залуучууд шид юм уу? Бас айгүй соёлтой байдаг юм билээ шүү дээ ер нь бол. Энийг надад тохиолдсон жимийг би хэлж байгаа шүү. Тэгээ нийтдээ тийм байдаг гэж бас хэлээгүй шүү би. Гэтэ дийлэнх нь бол ийм байдаг юм байлээ. Би зөндөө төрлийн байгууллагуудаар явсан. За тэгээд надад бол зүгээр энэ дээр бонус олгоод ганц юм хэлэхэд жинхэнэ нөгөө шудраг өрсөл шудраг өрсөлтөд хэрэглэгчийн төлөх газрын тэр хүмүүс бол жинхэнэ шудраг ажилдаг ганц одоо бас төрийн албан агч нар юм болоо да гэж би бас хувьдаа харсан шүү. Тэрнтэй бас манай залуучууд бас нэгдэх баха. Тэд нар мундаг ажиллаж ийлээ, сэтгэлтэй ажиллаж ийлээ. Тэгээ та нарт маш их баярлалаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Идрэл маш сайн ажиллаж ийж энэ одоо коронавигийн муухай цар тахалтай үед энэ үнийн хөөрөгдлийг чинь жинхэнэ бадж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол манайхан ч яа бас далимдуула те. Үнийг бол замбраагүй хөөрөгддөн штэ те. Тэ. Амдаа орсон догоол. Өөт. Тэгэл тэд нар маань бас аль болох ажлыг ингээл цэгцлэх гээл нийгмийг эрүүл болох гээл хүчээ үзэл идэх юм бэл. Тэгээ тэр хамт олонд баярлалаа гэж хэлмээр юмс. Окей. За төвшөө маань нэг гоё сайхан сайхан үг хэлээд дуусгая та тэхүү. За юу хөө нэг сайхан үг. Тэг чи нэг сайхан нэг. За тэгээ амин за хайртай болвол тэгэл юу гэдэг айтахан гэр орондоо байцгаагаараа гэх юм уу юу гэх юм шиг. Мм. Сайхан карантинда тэгээд уур уцаар багтаахан байцгаагаараа. Жохон зам хийсэн байдлаар гоё үг хэлүү дээ. <laughs> Ингээд хамгийн сайхан юм чинь хүн амьд явбал хамгийн сайхан шүү дээ. Би өөрсдөө ч боддог шүү дээ. Эрүүл их гэр бүлээрээ амьд байх нь хамгийн сайхан. Аа. Бусад юм бол мэдээж 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар тэгэл явчих байх. Эрүүл их л байж ивэл яах вэ? Тэгэл болно та. Олон намрыг үзэнтэй, олон хаврыг үзэнтэй гэдэг шиг л тэгэл байх байлгүй. Тэгэл бүх хүмүүстээ эрүүл их байгаараа л хэлж үзье. Бүх юм одоо өөрснийх нь гаргатал байна. Өөрийнхөө сонголт. Аа мэдээж бүхэл юм дээр сонголт байдаг л гэж би боддог шүү дээ. Хүнд өөртөө сонголт байдаг, сонголтгүй юу таардаг л баг. Гэхдээ тэр нь арай ч хөөхөн баг тийм. Бүх хүмүүст өөрсөнд нь сонголт байгаа. Тэгээ сайн сайхан нэг хүсээ ирүүлэх байцгаагаараа гэж л хэлээ да. За. Очроо маань нэг сайхан үг хэлээч. Тэгээд дуусах шүү дээ. Натаа сайхан үг байхгүй тэгээд. <laughs> бүх сайхан хөг дууссан гэж. Сайхан хөг дууссан. Одоо надад хараал юм л юм дээр тагтаа. За тэгээд эрүүл эрүүл байгаараа тийм сая өнөөдөр өнөөдөр 25-наас ахиа сунгаа ажиллаа шүү дээ. 5 сарын 6 хүртэл ахиа 14 хоног сунгасан. Яг их стресстэй байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь эрүүл ахад тэгээ бүх юм болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ 14 хоногийг бүгдээрээ харин нэг жоохон даацтай хаа шиг яг гэр гэртэй тийм ээ. Дуучтай арх дугуй дугуйтай архичд их олширсан байшгүй гэж бас яриад байна шүү дээ тий. Аа. Тэгэд э, манайхан архитаар суухгүй нэг жоохон тисэд тийм ээ. Яг гэр гэртэй сайхан нэг 14 хоног э, одоо байгаад тэгээд нэг нийтийн төлөө нэг нэгнийхээ төлөө тэгээд дэрүүс харуул байцгаая л гэж хэлээ. Аа одоо өөр чи юу хэлэхэд те. Окей. За. За тэгээд төгсгөлд нь ирчүүдээ эхнэрүүдээ хайрлж яваарай. Эмэгтэйчүүдээ хайрлж яваарай. Тэгээ та нарын хайр халамж энэ эмэгтэйчүүдийн чинь гоё ургуулдаг шүү. гэж хэлээд дуусгая. Тэхүү. За за ханда бүсгүй чи инээмсгэлж яваарай гэж. <laughs> За чи инээмсгэлж яваарай. <laughs> Сэрхэн байлаа. За за энэ сайхан дугаар дуусгая. Баяр та. Баярлалаа.